төвшөөгийн подкастыг хэлж байна. За төвшөөгийн подкаст өмнө нь ирээдүйд бидний юу хүлээж байгааг гэдэг сэдвийн дор эрхмээтэйгээ даваа талаатайгаа бид гурав бас чамгүй зүйлсийн талаар ярьсан байдгийг. А одоо бол манай хоёр маань бол миний өөрийн яг нэрийн хууц сулсан одоо төвшөөгийн подкастер зочноор орж өнөөдөр бид нар нэг маш чухал сэдвийн талаар ярих юм аа. Тэгээ энэ подкастыг дөнгөж сонсож байгаа хүн байх юм бол өнөөдөр бидний ярих сэдв бол ерөөсөө тархины талаарх одоо энэ тархин дотор юу болтгоо а бид нар энэ тархигаа ер нь хак хийж чадах уу яах уу ер нь бид нар ер нь цаашдаа энэ тархин дотор ер нь юу болдгийм бол гэдэг талаар бид гурав а энэ тал дээр нэлээд ярилцах гад сэдвүүдэд бэлдээд бай чинь за бүгдд нь орой минь төргийа орой минь за за тэгээ сонсож байгаа улсууд ах юм бол хэрвээ та ер нь а тархин дотор чи ер нь ямар процесс болдгийг юу болдгийг талаар а ярихаас өмнө та хэрвээ мэддэг байх юм бол бид гурвын одоо энэ подкастын доор комент а хэлбэрээр өөрийнхөө үзэл бодлыг юу ч гэсэн бичээрэй гэдгийг хүсмээр байна. А тэгээд дараа нь та бүхэн бас бид гурван ярьсан одоо зүйлтэй санал нэгдэж гин үү ер нь юу гэж бодож гин талаар бас сайхан чамгүй сайхан хуваалцараа гэж хүсэх байна. Тэгээ шууд би эхнийхээ асуулт руугаа орё гэж бодож байна. А ерөөсөө энд бидний энэ тарих дотор яг ямар процесс, ямар үйл ажиллагаа болдог вэ? Бид нар бас тэр болгон тархин доторх ямар ямар юу юу, ямар ямар одоо үйл ажиллагаагаар дамжиж бид нар юу боддгийн, а дээрээс нь сэтгэн боддгийн, а бидний энэ доторх энэ таван цолын эргэтнээл там түмэл мэдээд идэг болохоос биш а яг үндэ тархин дотор юу нэг яг их тарих баг тарих байдаг л гэдэг юм би сонсч ирсэн нь болохоос биш яг энэ хоёр маань яг ямар нөлөөтэй гэдэг юмыг бас нэг сайн мэдтгүй одоо жишээ ийлэг бөөр энэ минийг л бид нар аягуулсаа судлаад байдаг боловч хамгийн чухал юм чи энэ дотор маш хэрэгтэй юмнууд байх хэвээр юу болдог гэдэг үйл ажиллагаа зарчмаа мэдээд авчих юм бол бидний амьдрал бас илүү easy болох юм болов гэж би л хувьдаа бодоод байгаа байхгүй тэгээ энэ тал дээр бас нэг жаахан ярилцъя уу гэж бодож байна аа За тэгэд эхмээс хэлээ. Тийм. Э тэгэхээр ер нь бол одоо яг <clears throat> таксуудлын шинжилгээ ухаан гэдэг сүүлийн одоо яг нэг 100-ны туршид маш их хэмжээтэй хөгжиж байгаа шинжилгээ ухаан байгаа. Тэгэхээр энэ шинжилгээ ухаан өөрөө тархийг судалдаг. Аа тэгээд тарих гэдэг зүйл чинь өөрөө одоо хамгийн сүүлд судлагдж байгаа хамгийн нууцлаг гэдэг тийм эргэтэн байгаа юм л да. Тэгээ энд яг юу вэ? Яадгийн яаж яваад идэв ингээл маш их төрлийн судалгаанууд хийгддэг. Аа тэгээд ер нь бол хамгийн энгийнээр тайлбарлах юм бол одоо юу гэдэг төрөний хилтэндээ 5 цул эргэтэн ингээл бүх юмнууд байгаа гэдэг. Хүний биеийн үйл ажиллагааны бүх одоо удирддаг хэсэг нь дархин дээрээ байдаг. Аа тэгээд тэр хэсэг нь одоо хоёр ангиллаад явчихж байгаа. Ер нь ерөнхийдөө бол маш олон янзаар тархийг ингээд ангилж болно. А гэхдээ хамгийн ихний зүгээр хүнд ойлгомжтой ангил нь юу байж болох вэ гэхээр бидний тархиныг удирдах болдог хэсэг, удирдах болдоггүй хэсэг гэдэг юм хоёр хэсэгт хувааж үзэж үздэг гэсэн үг. Эхний зүгээр байж болох энгийн ангил нь. За удирдах болдог хэсэг дээр нь бид нэг ихэд тархиа удирдаал юм яриад гараа хөдөлгөөл бос сууж ингээд яваал штэ тийм удирдах болдоггүй хэсэг дээр нь бидний амьсгал зүрх судас нойр хоол цадах үлсгийн төв гэл одоо бидний удирдах болдоггүй хэсгүүд байдаг хөөхгүй одоо бид нар оюун ухаанд удирдагддаг. Тэгэхээр өөрөөр бас юу гэж гэдэг вэ гэхээр одоо анхдагч тархич гэж ярьдаг хамгийн одоо юу гэдэг хамгийн тийм нөгөө эволюцийнхаа төвшөнд хамгийн одоо ихэнд үүссэн одоо нөгөө амин чухал эрхтнүүдийн үйл ажиллагааг хангах чадамжтай тийм одоо тархины хэсгүүд дараа нь их тархины хэсгүүд гэдэг ч юм уу. Одоо бид нэр одоо сэтгэн бодох чадж байгаа хэсгүүдийг удирдах байгаа хэсгүүд гэдэг ч юм уу. Ийм ангилууд байгаад байдаг. Тэгэхээр бид нэр тархин дотор юу байгааг ойлгодгүй бид нар тархинд яг юу болдог вэ гэдээ ярихаар амар өргөн цар хүрээтэй болоо явчихна. Аа тэрний оронд одоо юу гэдэг юм түрүү хэлсэн бид нэр тархиа ингээд тархин дотор юу болж байгаа мэдчих юм бол бид нэр ер нь тархиа удирдах амархан юм шүү гэдэг тийм хэсэг ороод байна. Тэгэхээр аа ер нь бол хамгийн түрүүнд нэг ийм асуулт орж ирнэ. Та хоёр жихэн бас бодоод үзээрэй за. Бидний тархийг юу удирддаг вэ гэдэг нэг хэсэг орж ирж байна. Аа. Тэгэхээр эхлээд бид нар тархиа удирддаг уу? Бид нар одоо тархи биднийг удирддаг уу? Аа. Оо энэ талаас бодож байгаагүй юм биш үү те? Аа. Тийм бай. Нэрээ тархилд бидний бие биеийг ингээ удирдах яваад гэдэг бол бас нэрэ тархийг юу удирдах юм болоо миний сэтгэл санаа эсвэл бидний хүсэл мөрөөдөл ч юм уу тийм удирдах гэдэг юм болоо ааха гэж би хамгийн энгийн ааха хамгийн энгийн зүгээр ойлголт бидний тархийг удирдах юм нь зүгээр та амар энгийнээр тайлбарлах юм бол ой санамж буй memory гэдэг юм бидний удирддаг аа за ой санамж буюу memory бидний тэрхэг үдирдэг. Зүгээр энгийнээр тайлбарлаад үзье л да. Одоо жишээ нь хэрвээ би өнгөрсөн цаг хугацаанд англи хэлийг сураагүй ч юм уу англи үг цээжлэгээр англиар ярьж чадахгүй шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой англи явах эсвэл англи хэлтэй холбоотой ямар нэгэн юм хийх талаар миний тэрхэнд юу ч орж ирэхгүй шүү дээ. Аа баг байхад машин гэдэг зүйлийг надад цааж өгч энэ машин гэдэг юм аа гэж ойлгуулаагүй бол би машин гэдэг зүйлийг ойлгохгүй мэдхгүй машиныг бүр цаашаа лавшруулаад машиныг унаад явдаг юм аа. А бүр цаашаа л лавшруулаад яаж унах юм, ямар замд яаж унах юм гэдэг юм. Гэт бүр нарийн тим юм орохгүй байхгүй. Тэгэхээр бидний тархийг а одоо ой санамж удирддаг, ой санамж дотор хоёр одоо төрлийн ой санамж удирдах ашиг байгаа. Миний одоо ингээд судалгаануудаас уншиж ойлгосон юм дээр нь яг одоо байгаа өөрөөр хэлж яав. Яг одоо байгаа ихэн баярын гаргаж байгаа ааш мэдж байгаа мэдлэг энэ бүх зүйлүүд нь миний өнгөрсөнд үүссэн ой санамж байгаа. Одоо миний өнгөрсөн амьдралын хугацаанд харсан, сонссон, дуулсан энэ бүх зүйлүүд бид миний тархинд ингээл ой санамж болоод үлдээд байгаа. Яг энэ ой санамжинда яг одоо би удирдахтаж байгаа. Яг одоо. За маргааш би юу хийх вэ? Нөгөөдөр юу хийх вэ гэдэг маань миний очиж туулж үзээгүй мөртлөөсөө ирээдүйд хиймлэр үүсгэсэн ой санамж буюу тэрийг нэг одоо бид нэр практик дээр юу гэж хэлдэг вэ? Мөрөөдөл юм уу? Барьдаг гэж хэлдэг. Тухайн зүйлийг очиж үзээгүй, болоогүй мөртлөөсөө бид нэр тархиндаа за би маргааш шингэн одоо би одоо юу гэдэг нь тийм сургууль тэнцхийн тулд ингэн энэ хичээлүүдийг ингэж хийнэ гэдэг ч юм уу төлгөө гаргацсан. Тэр нь одоо яг бидний ирээдүйд хиймэл үйлчлэл байж хамжихгүй ялгаагүй л бидний тархинд байгаа ойлсон. Тэгэхээр бидний тарих юу нь ой санамжн дээр л үдирдэг гэдэг. Дээрээс нь ой санамжаас гадна бидний бас нэг ойлгох хэрэгтэй юм шийдвэр гаргалт гэдэг юм орд ирнэ. Бид нар яаж шийдвэр гаргах юм бэ? Одоо ингээд зүгээр ингээд цагаан хоёр өнгийн юм байхаар би алийг сонгох уу гэдэг дээр би нэг шийдвэр гаргах гэдэг нь шүү дээ. Хүн өдөрт маш олон шийдвэрийг ингээд гаргаад явдаг. Тэгэхээр энэ шийдвэр гаргалт юун дээр тулгуурлаж гардаг юм бэ? Хүчлээ ингээд юм маш олон зүйл бид орж ирэх байхгүй. Зөв зөв. За. Одоо тэгвэл энэ дээр нэг ийм бас асуумаар байна л да. Одоо бас нэг судалгаа би харж л ирсэн. Яг үндэ хүн өөрөө тархиныхаа ерөөсөө тав хүрхгүй хэсгийг л ашигладаг юм байна гэдэг. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд бүр нөгөө лаг гоц ухаантай Эйнштейнүүд нөгөө нэг мундаг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нөгөө мундаг домог олсон улсууд болохоор өвсрэл ерөөсө 10% нь ч юм уу те тархиныхаа энийг бол ашигладаг гэжээ. Бид нар хэрвээ бүр тархиа ингээд 50% ашигладаг байх юм бол чадах хэмжээнд очих юм бол энэ бол бүр ингээд бүр одоо бараг нисхий биш шүү те. Бараг тиймэрхүү талын юм тайлбарлаж ярьсан нэг тиймэрхүү юм уншиж ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энэ өөрөө яг бодит үнэн юм уу? Бид нар ерөөсөө яг одоо яг тэр нөө тэр судалгаан дээр байгаад байгаа шиг энэ тархиныхаа ерөөсөө тав хүрэхгүй хувийг ашиглаад байгаа нь одоогийн байгаа байдал нь энэ юм уу? гэж л асуумаар байна л та. Яг нүүн Люсигийн кинон дэр гардаг шүү дээ. Бид нэр 50% ашиглаад тэдөө бол ихсэн чинь ингээл нийтээ заримдаа 100% болол байхгүй болчтой шүү дээ. Тэгснэ I am everywhere гэж гарч ирэл. Тэгэхээр яг science-ийн хувьд бол бид нэр тархины төдөөг ашиглаж байна гэдэг судалгаа байдаггүй. Аа. А одоо яг тархи судлалын шинжилгээнд бодолцсон хүн тархиныхаа төдөөг ашиглаад төдөөг нь ашиглахгүй орхидог гэдэг ч юм уу тийм судалгаа бол ерөөсөө байдаггүй. А тархины хэсэг болох нь ингээд өөр өөр ингээд өөрхтэй. Жишээ нь түүний хэсэг нь одоо ой санамж гэдэг гээд зүйл байгаа шүү дээ. Бид нэр ой санамжтай удирдахдаг. Ой санамжийг ерөөхдөө үндсэнд нь дөрвөн ангилдаг байхгүй юу? За. Тэр одоо дөрвөн хэсэг ангилж байгаа. За зүгээр энгийнээр тайлбарлах юм бол одоо жишээ нь episodic memory гэж байдаг. Тэр нь одоо одоо хэсэг хэсэгчлэн гэх юм уу одоо одоо би тухайн амьдралынхаа процессыг би Францад байсан, Францад байхдаа тим имийг үзсэн, ингэсэн гэдэг ч юм амьдралынхаа яг тухайн хэсэг хэсгүүдийг сандаг нэг memory байна. Дараагийнх нь одоо semantic memory гэдэг одоо юу гэсэн үг утгажилсан гэсэн үг. Одоо яг би Франц байх үеэ биш Францад одоо тэр Францад байгаа үеийн тэр одоо Францын түүх мөнхийг ч юм уу тэр сэтгэлдлээ тэр юм утгажилсан юмыг нь илүү одоо сандаг memory гэж би а а одоо жишээ нөгөө нэг тухайн үйл явцыг сандаг memory гэдэг ч юм уу. Ингээд дөрөв дөрөв ангилдаг гэхгүй үндсэндээ одоо зүгээр ойлгомжтойгоор. Гэтэл энэ дөрөв memory хүртэл тархины нэг хэсэг дээр байдаггүй. Бүгд өөр өөр газар дээр байдаг. Одоо жишээ нь тухны хэсэг дээр нэг хэсэг нь амигдала дээр нэг хэсэг нь дунд тархин дээр нэг хэсэг нь гиппокампус дээр нэг хэсэг нь гэдэг ч юм уу. Ингээд энэ тус болгонд өөр өөр ингэсэн үүрэгтэй. Тархины бүх хэсэг дээр өөр өөр ингэсэн бүгднийх нь үүрэг нь явагдаж идэг. Тэгэхээр одоо үгдэн тархиныхын тодорхой нэг хэсэг бид нэр төдөөвэл ашиглаад үлсийг ашиглахгүй байна гэдэг тийм байхгүй. А дээрэс нь одоо үгдэн тархины багтаамж гэдэг юмыг тогтоогоогүй одоо тархин тийм одоо терабайт ийм хардтай энэ мэтэр гэсэн юм. Судалгаа яг барагцаалаа гаргаад ирсэн юм байдаггүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүний тархин өөрөө хэдэн тэрлэн өстэй байгаа шүү дээ мэдрэлийн өстэй тий. Тэр мэдрэлийн хэсгийн хооронд ингээд мэдээлэл дамжаад үлдэхийг ерөөхдөө одоо iTunes буюу memory гэдэг байгаа байхгүй. Гэхдээ ийм нөгөө максимум потенциал одоо яг хүчин чадал гэж байдаг шүү дээ нэг тийм ойлголт. Тэгэхээр тэрийг нь одоо энэ яг тахны гүйцэтгэдэг тэр юг нь бид нар нээж судалж илрүүлээгүй байна гэсэн үг өө. Эсвэл зүгээр энэ одоо ямар нэгэн шинжлэх ухааны нөгөө багаж хэмжих юу гэдэг шиг тийм одоо хэмжиж болох тийм арай бид нар нээж илрүүлээгүй тийм багжаа сайн одоо э, ашиглаж э, эхлэх байх гэсэн үг үү? Одоо юу вэ? Цаашдаа ингээд цаашдаа ингээд тултал нь одоо бид нар максимум потенциалын тултал нь одоо яг энгээр ажиллах юм байна гэдэг нэг нэг хэмжих нэгж гарч ирэх болов юу шинжлэх ухаанд. Э, одоо ингэж явж үзэж. Одоо нэгдүгээр бид нар нэг хард юм уу, флаш ч юм уу нэг драйвер энэ төр байгаа шүү дээ. 41 гигабайт, 1 терабайт хэмжээтэй гэдэг ингээд байдаг. Тэгэхээр хүний тархийг шууд ингээд тийм хэмжээтэй ийм юм байна гэдэг тайлбарлах ерөнхийдөө тодорхой хэмжээний боломжгүй. Хүний тарих бол ер нь айгүй тийм агуу юм баг. Одоо бүтээл бид нар ингээд маш их ингээд судлаад ингээд байх юм бол одоо юу гэдэг маш их хэмжээний мэдээллийг цуглууллаа л энэ. Бид нэр одоо ингээд бидний харааны өнцөг 180 градус ингэж байдаг байхгүй юу? Тэгэнгүүт бид нэр одоо юу гэдэг миний анхаарал төлрөөгүй ч гэсэн би одоо нэг хараа ингээд фокуслдсон шүү дээ тийм тэр фокуслж байгаа талбаагаас өөр гадна байгаа хэсгийг хүртэл миний тарих ингээд аваад байж идэг байхгүй ингээд цуглуулад мэдэрч идэг тийм мэдээлэл нь цуглуулж байдаг. Яг хуу тэрийг дараа нь ингээд хүн унтчих үед мэд ингээд устгаад устгаад ингээд явчихдаг үеуд байдаг. Аа хүний тарих зүгээр ингээд байнгын горимд ажиллаж явах юм бол ер нь асар их хүчин чадалтай. Ер нь бол ингээд аюултай гэх юм уу. Одоо хэмжих багаж байхгүй бид нар хідэн ч хэл сурч чадна хичнээн ч ном уншиж чадна хичнээн ч одоо гэдэг үг зээжилж чадна те а гэтэл энэний эсрэг одоо байгаль чинь өөрөө ийм одоо эхэлдэг дуустдаг жамтаа штэ тэгэхээр энэний эсрэг явагддаг юмнууд нь одоо хөгшрөл байна те хөгшрөөд ингээд хүний тархи яадгийн а дээрэс нь одоо юу гэдэг бидний өөрсдийн амьдралын бусад асуудлууд байдаг Бид нэр одоо хичнээн мянган одоо ингээл ийм асуудал, проблем бүх зүйл ингээл тулгарч байгаа ш. Тэр бүх memory болгон бидний тархинд ингээ үлдэж идэг. Гол нь тэрийг дотор нь богино хугацааны одоо ой санамжуу, урт хугацааны ой санамжуу гэдгээр л ялгаатай явж идэг гэсэн. Тэгэхээр богино хугацааны ой санамж үүсчээд тэр нь хэрвээ шаардлагатай гэж үзэх юм бол эсвэл бүр илүү давуу хүчин зүйл нөлөөлөх юм бол урт хугацааны ой санамж болоод ингээд үлдчихдэг байх шигтэй. Тэгэхээр одоо юу гэдэг хүний тархинд шууд team аппаратанд хэмжигдээд team хэмжээтэй имийг memory одоо memory-нд аваад ингэж байна гэдэг team одоо шууд одоо хэлэхэд жоохон өрөөсгөл тал руугаа байд юм шиг байна. А зүгээр ингээд хүний тарих бол маш их зүйлийг сурж цээжилж тогтоож чадна. А яг хөө бидний нөгөө нэг амьдралын хэв маяг буруу одоо хэв маягч юм уу амьдралын өөрсдийн тухайн асууд амьдрал тулгарч байгаа асуудлаас хамаарат анхаарал төвлөрөлт нь удаашрах ч юм уу те нойрон дутуу байгаас болоод тухайн юмд фокуслж чадгаа байх ч юм уу а эсвэл одоо юу гэдгийг хөгшрөлтөөс болоод ч юм уу маш олон шалтгаанаас болоод бид нэр яг 100% яг тархины үйл ажиллагааг одоо концентрац болгодог тийм одоо боломжгүйгээсээ болоод бид нэр одоо юу гэдгийг ингээд юм а бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах гэд хэлчих. Гэтэ энэ жоох өрөөсгөл баг. Одоо бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах одоо тэр боломжоо багасгаад байдаг байхгүй бид нар. Ер нь бол тархич их зэвүн штэ. За. Нэг одоо аа за. Их хоточ. <laughs> Яг юу хэлээд байгаагаа мэддэг үү? <laughs> Шал өөр юм хэд гээд хэлж бэлтгэдэг. Дотроо бол шал өөр процесс орно шүү дээ. За тиймэрхүү нөгөө би судалгаанууд бас айгүйх нөгөө ялангуяа нейро маркетингийн үүднээс нөгөө одоо компаниуд ялангуяа та энэ бүтээгдэхүүнийг хүсэж чинь үү гэдэг айгүй тийм ухамсартай асуулт асуучдаг. Тэгээ нөгөөдөл нь яг та ухамсартайгаар одоо энэ надаас ингээд одоо тий асуулт асууж ийн гэж ухамсарлаж байгаа шүү дээ. Тэрэнд нь тухайн үеийнхэн одоо тий филинг мэдрэмжээр ингээд эрэг хариулт өгчдөг тий. Оо амар гоё юм биш үү? <laughs> Айгүй тийм ингээд Гэтэл нөгөө түрүүний хин эхмигийн хэлдэг нөгөө ухамсарлагдгүй нэ хянагддгүй тархины хэсгүүд байгаа шүү дээ. Одоо түүх юм уу. Гэтэл тэр нь цаана нөгөө нэг шийдвэр гаргах халтанд нь бараг 80 90% нөлөөлж идэх ч юм уу те. Тэгээ дараа нь яг тэр бүтээгдэхүүнээ за за бид хэрэгжиж судалгаан дээр үндэслээд амар амжилттай бүтээгдэхүүн зохиоочлоо гэх. Тэгээд тэгвэл нөхдүүд нөгөө нөгөө ухамсар тарихтай нь харилцаад тэр нь борлогдохгүй одоо нийт одоо бараг бүтээгдэхүүний 80% нь давхурдаг ч юм уу те яг юм Америкийн Японы бүсэлтэн зах зээл дээр тийм статистик байдаг юм байна л да. Тэд нар ягаад 80% нь 90% давхураад байна гэсэн чинь яг зөв нэг хоёрлагчийнхаа ухамсар тарихтай нь харилцаад бах мэдээлэл цуглуулад тацсан. Ягаад гэвэл яг тухайн бүтээгдэхүүн тэг амтлахаа мамтлагаа чинь дээш нэг дэлгүүрт оруулж явж явах гэдэг нэг шоколад шоколад дэлгүүр шаардлагатай дэлгүүр тавьсан. Тэгээ амтлахаа тудалтай явж та сонирхоорой гот нөгөө чинь би очсон сонирхож үзээд нэг тэг таалагдаагүй юу байсан ч гэсэн тэг би худлаа гэж шалах байхгүй юу. Аа гоё юм байна шүү дээ. Тийм дээ. Тэгээ энэ тарих судлалын одоо ийм нөгөө өндөр өгсөн технологиудыг ашиглаад хаа яг нөгөө цаана процесс нөгөө бид нар нөгөө ил харагдахгүй мэддэхгүй тэр үнэхээр яг хүсэж исэн юм уу эсвэл үнэхээр хараагүй юм уу те яг юу нөлөөлсөн гэдгийг хэмжих боломжтой болж байгаа юм л да. Тэгээ энэ магадгүй нөгөө дараагийн энэ тархийг ер нь цааш та яаж нөө буст гэж болох вэ? Ямар нэгэн тийм шин шин стартапууд аягүй тийм санаанууд байдаг юм байна л тээ. Аа. Тэмүүд нөгөө батлагийн хэлж байгаа нөгөө нэг хэсгүүд дээр одоо ийм бод үйл ажиллагаанаас хамаарат амар олон ангилж байгаа. Түрүүн өдөрдөж болдог хэсэг өдөрдөж болохгүй хэсгийг хэрэгжүүлсэн байгаа шүү дээ. Тэнгүү дараагийнх нь шийдвэр гаргалтын дээр нь conscious unconscious гэдэг хумсартай шийдвэр гаргалт, хумшргүй шийдвэр гаргалт гэж ангилаа. Аа <coughs> дараагийнх дээр нь бас нэг эрдэмтэн <coughs> систем нэг систем хоёр гэдээ хоёр ангилсан тий. Тэр нь одоо юу яадаг вэ гэхээр бид нэр амьдралынхаа 80-аас 90 орчим хувьд нь систем нэг буюу ухамсар одоо шууд ингээ хариу үйлдэлээр ингээ амьдэрдэг юмыг бодохгүйгээр одоо жишээ нь хүн ингээ гаднаас ингээ нэг дургуг нь хүрэх юм бол шууд буцаад хариу урал үзүүлдэг ч юм уу. А систем хоёрын зүгээр амар энгийнээр тайлбарлах юм бол бодлого бодоход гарч ирдэг юм баггүй юу? Тэнгүүд ингээд э, тоо өгчин тоог ингээд хүн бодоод ингээд бодоод сонгоо систем хоёр нь ажилладаг. Тэнгүү систем хоёр ажиллах юм бол ер нь бол ингээд ийм хүн байнгын зөв шийдвэр гаргаж ухамсартай байх юм байна л та. Тэгмүү систем нэг нь яадаг вэ гэхээр байнгын on буюу байнгын асалттай мод дээр байж байгаа. Байнгын асалттай. Гадны форм орж ирэнгүүт хамгийн түрүүд маш хурдтайгаар инстинктээрээ хариулт өгөхөнд бол систем нэгээр явдаг. Тэр юу ч нарийн бодож тооцоолоогүй тийм уруулаад байхгүй. Тэгвэл ингээд нэг тайлбарлах юм бол Хүмүүс ингээл за жоохон муухай жишээ авах юм бол тухайн үед хүнтэй муудалцаад би жоохон л бодсон бол ийм алдаа гарахгүй байсан да гэдэг ч юм уу. Тэр бол маш урттай систем нэгээрээ буюу нөгөө нэг ийм амьдралд өвдсөн байгаа memory-ийн дундаас маш уртагаар зүгээр юм рефлексээр авч хариу урал үлдээд байгаа юм байна. Систем хоёр нь болохоор яадаг вэ гэхээр ингээд тухайн гарч орж ирсэн мэдээллийг ингээд сонсоод ч юм уу хараад ч юм уу мэдхүүгээр аваад тархиныхаа нөгөө бүх memory дундаа ингээд ингээд сайн ингээд одоо memory дундаа ингэж байгаа тийм ийм мэдээлэл амжуулаад та яаж нэгж нэг ухамсартайгаар хариу гаргадаг ч юм уу. Тэгвэл систем 2 нь болохоор дандаа off байна. Зөвхөн систем нэгээ дарж иж ингээд off болгож иж ухамсартайгаар юмд хариулдаг гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр ингээд юм тархины яг ямар ямар юм руу фокуслж байгаагаас хамаарат англи нь өөр өөр явчихдаг. Дараагийнх нь одоо зөвхөн глюкозод мэдрэг, глюкозод мэдрэг биш гэж хоёр хэсэг байдаг. Одоо бас ангилж болно тэгэж. Тэгэхээр глюкоз бид нөгөө нүүрс ус сахар штэ гаднаас авдаг. Тэгэнгүүт ингээд ингээд сэрхгээд ингээд сахар аваад байдаг штэ чихэр идэл гой ингээд байна гэдэг. Гэтэл одоо тэр тархинд байгаа хэсэг дээр хүн одоо чихэр идэхлээр чихэр идэнгүүт одоо тэр цус цуснд ингээд одоо глюкоз орж ирэнгүүт тархины тэр глюкозыг мэдэрдэг хэсэг нь ажилдаг байхгүй юу? Мэдрэнгүүтээ яадаг вэ гэхээр parasympathetic буюу тайвшруулах мэдрэлжүүлэлт идэвхжүүлчихдэг байхгүй юу? Тэгэхээр хүн ер нь идэвхтэй юм хий гэх юм бол ууг нь мацаг барих хэрэгтэй байхгүй юу? Мацаг барьдаг ч юм уу одоо яг ажил хийж байгаа, зөв сэтгэж байгаа, зөв одоо шийдвэр гаргах үедээ ер нь жоохон глюкоза хасаад үлсэглэн байгаа үед хүний симпатик буюу идэвхжүүлэгч мэдрэлжүүлэлт нь ажиллаад хүн яг юм идэвхтэйгэр тухайн ажил хийж эхэлдэг гэсэн үг. Тэнгүүд хоол идчих юм уу глюкоз эхлэнгүүд тархины глюкозний хэсэг нь ажиллахлаар хүнийг тайвшруулчихдаг байхгүй. Хүн хоол идэнгүүд ингээд нойр хүрээл, нозоорол ингээд яддаг шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар хэсэг лөө фокуслж байгаасаа хамаарат тархийг ингээд тодорхой үйл ажиллагаанаас ингээд англиар яваад байдаг. Тэгээд яг юу руу хэлж байгаасаа хамаарат ингээд одоо тэр ямар тархины яг ямар процесс руу дайрж байгаагаас хамаарат бид нар одоо такт нейромаркетингийн хувьд тактууд мөртлөө өөр байгаад яваад байдаг байхгүй. Бид нар одоо нөө тархиа аваас нэг програмчилж болно гэсэн үг шүү дээ. Одоо ямар зорилт шийдвэрлэх гэж байгаасаа шалтгаалаад А ер нь бол нууцыг мэдчих юм бол тэгэж болно. Одоо тархиа яаж өдөрдөх вэ гэдэг нэг хэсэг юм биш үү те. Яг одоо би нэг одоо амар тийм тархиа өдөрдөд амжилтанд хүрсэн хүн биш. А гэхдээ зүгээр одоо ингээд science paper-уудыг ингээд тулгуурлаад уншаад авах юм бол дээрэс нь ингээд зарим хүмүүсийн подкастууд байна те. Тэгэхээр ер нь бол ингээд тархийг тарх биднийг удирдд юм уу? Бид нар тархиа удирдд юм уу? Тэгвэл тархийг яаж удирддیں۔ Тэр битгий л одоо бүр ингээд тарх чинь ингээд ерхий emotion энэ одоо memory тархины бүх энэ үйл ажиллагаанууд чинь бүгдээрээ бас ингээд сайн яриад байх юм бол бас гормоны зохицуулга орж ирж байгаа шүү дээ. Гормон, дааврууд, нейротрансмиттерүүд орж ирж байгаа эдгээр нь идж байгаа хоол хүнстэйгээ холбоотой хийж байгаа дасгал хөдөлгөөнтэй холбоотой нөгөө арх тамхитай холбоотой сэтгэл зүйн бүх юмтай холбоотой байж идэг учраас бид нэр яг уу эхлээд ойлгох төвшөндөө бол жоохон уйтгартай жоохон суур шинжлэх ухаан ярина жоохон ингээ өөрийн өвшээлгэн ойлгох өөрийг нь ойлгох хэрэгтэй болно тий Тэгснээр дараагаар ер нь бид яагаад унтаад байдгийг яагаад нойр хүрээд байдгийг яагаад ядраад байдгийг хүн ер нь яах гэж иддیں۔ Эдгээр юу болдгийг тий хүн яаж шийдвэр гаргадгийг яаж одоо өглөө босдгийг гэдэг ч юм уу. Энэ процессууд ер нь basic-т ингээд суур юм мэдээд авчихлаэр ингээд өөртөө ажиллахад илүү амар болоод эхэлдэг байхгүй. За. За одоо надад нэг яг энэ сэдвээ хүрээд нэг хоёр супер асуулт байна. Тий, тэгээд энэ сэдвээ одоо тэгээд одоо анаа гэх юм одоо дараагийн сэдв рүү өвсрээд орё гэж бодож байна. За. А ерөнхийдөө бол сая ингээ ярьсан юмнуудаас ингээ ойлгоход а манай нөгөө эрхмээгийн хийснэр бол бидний ой санамж мемори те энэ бүгд бол тархи маань удирддаг юм байна гэдэг имийг бол ерөнхийдөө бол ойлгож авлаа. А тэр тархи маань удирдах байгаа учраас тархи маань үйл ажиллагаа нь явагдаад эргээгээд тархи маань бидний гар хөл энэ бүгдийг удирдаад ингээд ингээ явуулдаг юм байна. Тэгэхээр хамгийн гол юм л ерөөсөө тэр хоёр хэсэг хуваагдж байгаа өнгөрсөн а ирээдүйд болох тэр мемори юугээл бид нар хянчих юм бол багч гэсэн тархиа яаж гинөө одоо хактаад бид нар одоо яг өөрийнхөө одоо машин жолооддаг шиг жолоодж тархиа ажилуулж болох нэ гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрлээ. За тэгсэн чи яг энэ чэнэс нэг нэг супер асуулт гарч ирсэн нөгөө донтолт гэж нэг юм байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нөгөө донтолт архин донтох донтолт. За магадгүй хар тамхин донтох донтолт. За нөгөө сексийн дон гэдэг юм уу те энэ бүгд энэ нөгөө түрүүний ярьсан нөгөө нэг memory юутай яаж одоо авцалдаж энэ тархин дом болж очиод байна вэ? Тэрийг дахин дахин хийх гээд байна вэ? Энэ маань яаж тэр дурсамж нь одоо хүчтэй очисон болол тэр чин дом болж хувраад байгаа шүү дээ. Энийг нэг энэ дом болж байгаа процесс нь тархин дотор юу болдгийм бэ гэдгийг нэг тайлбарлаад өгөөч гэж асуусан байна. Зя. Тэгэхээр ийм юм явж байгаа. Донтолт гэдэг зүйл нь тухайн эмийн бодис ч юм уу тухайн зүйлийг юу ч байж болно тийм. Байхгүй бол тухайн хүн таашаал авч чадахгүй буюу тухайн амьдралаасаа таашаал авч чадахгүй уур бухимдалтай болж байгаа хэсэг одоо хэрэгслийг бүр амар энгийнээр хэлэх юм бол. За тэгэнгүүт бид нэр эмгэлтэй За эхлээд энэ дээр стрессээс явж эхлэх зөө. Бид нэр ингээд стресстэй уурлаад, бухимдаад ингээд байна штэ. Тэгмүүд энэ үеүүдэд яадаг вэ гэхээр бидний бидний нөгөө аз жаргалын даавруудын ялгаралт маань буураад байдаг байхгүй юу? Аа зөв. Нөгөө серотонин, нөгөө дофамин ч юм уу одоо ингээд аз жаргалын даавруудын ялгаралт буураад байдаг. Ингээд буураад байдаг. За тэгээд ингээд буураад ангууд яасан бэ гэхээр хүний тарих ер нь хаана тэр юу байх нь хамаагүй. Хаана хүн жаргалтай байна, тийшэл чирхгээд идэг тийшээ л ингээ хүнийг урууд явуулах гээд байдаг байхгүй. За тэгмүүд хэдүүлээ нэг юм одоо зүгээр оюутан дээр жишээ авч үзье зэ. Дөнгөж ингээд сургуулаасаа төгсөөд оюутан болж орж ирж байгаа. За тэгсэн чинь сурагчийн амьдрал оюутны амьдрал шал өөр шүү дээ тийм. Нэгт бие дагаад эхлэн амар их ачаалал авна ингээд стресстэй тэглэн шүү дээ. Даалгавар нь одоо ялангуяа хөдөөнөөс орж ирж байгаа оюутнууд бол ээж ааваасаа холдоод одоо отуур байранд ч юм уу эсвэл танихгүй байлчихвал ингээ хичээлээр нүдүүлээд тэгэнгүүт нөгөө нэг тухайн байгаа орчноосоо таашаал авах хэсгүүд ингээ багасаад штэ тий аз жаргалыг мэдэрдэг стресст ороод байна стресст ороод хара аз жаргалын даавар ялгаралт ингээ буураад байна тэгмүүд хүн эргэн тойрносоо таашаал авах байна за тэгэнгүүт дараа нь яаж байгаа вэ гэхээр мань хүн ямар нэгэн байдлаар нэг арх ч юм уу ингээд нэг юм одоо тамхи ч юм уу те нэг бодис одоо архийг яриад арх хэрэглэлээ Тэмүүд арх хэрэгэлтээр яадаг вэ гэхээр нөгөө дофамин болон одоо серотонин гэдэг нөгөө дааврууд хүчээр ялгарчдаг хөхгүй. Хүчээр ялгардаг гэсэн. Ингээ хүчээр ялгарангууд яа хүчээр ялгарангууд нөгөө тархинд чинь одоо тэр ийм memory үүсэн заяа. Нэг нэг сонин ядаргаатай нэг юм би. Тухайн одоо бид нар нэг дуу санангууд ингээд нэг юм бодогддог та ингээд нэг дуу сонсонгууд нэг мөч бодогддөг шүү дээ. Нэг өнгөрсөн дурсамж тий өнгөрсөн дотнд бодогдсон шүү дээ. Тэр дурсамж нь гоё биш ч гэсэн тэр дуутай холилдох дээр гоё мэдрэмж болчихно да. За тэгэнгүүт мань хүн яаж ийн вэ гэхээр одоо нөгөө нэг хүмүүстэй ингээ баарнд суугаад ч юм уу ингээд арх уулаа штэ тий. Тэгэнгүүт нөгөө аз жаргалын дааврууд нь ялгарчлаа штэ. Тэгэнгүүт тэр орчин гоё мэтэр санагдаж эхэлнэ. Тэр орчин гоё биш байж байгаа. Гэтэ тухайн мөчөд гадны нөлөө төгөл буюу тэрийг ялгаруулахч одоо хүчин зүйлийн нөлөө буюу арх хар тамхич юм уу. Тим имийг тухайн орчинд татчихлаэр яг тухайн моментэд ажаргалын даврууд ялгарч байгаа учраас тухайн момент гоё юм шиг санагдана. За ингээд мань нөгөө нэг ажаргалын даврууд нь ялгараад гоё мэдрэмж авчлаа штэ. Маргааш нь хичээл дээр очив. Маргааш нь хичээл дээр очингууд нөгөө нэг стресстэй процесс нь стресстэй газар нь хүрээд ирлээ штэ. Тэнгүү тарих яадаг вэ гэхээр өчигдөр гой байсан учраас тэр хүнд гой мэдрэмж өгүүлэхийн тулд гой байгааг алдархуунч гэдэг. Тэгээд маргааш нарих уу, өөд нарих уу ингэсээр байгаад хүний бие дасал болчдөг байхгүй юу? Тэгэхээр дасал болно гэдэг нь одоо нөгөө тухайн одоо мансуурлагч ч юм уу тухайн одоо тэр бодисонд тухайн одоо архинд ч юм уу хар тамхинд ч юм агуулж байгаа бодис нь хүний бие аддикт буюу дасал болно гэсэн үг. Тэр байхгүй хүний бие нормал биш юм шиг хэсэг рүү ингэж болж эхэлдэг түрүү нөө эхлэлийн ярьлаа тийм эхлэн стресстэй холбоотой ч юм уу ямар нэгэн байдлаар тэр аз жаргалын даавар хүчээр өдөөлөг тэр бодисуудын нөлөөгөөр эхлээд яванда тэрэн дотор байгаа бодисонд донтолт ордог байхгүй. Тэгэхээр эхлэн ер нь стресстэй холбоотойгоор тэгж эхэлж явдаг гэсэн. Жогон сайн тайлбарласан уу? Гүү гүү наадах чи тэгвэл одоо яг манай монголчуудын нөгөө нэг одоо манай монголчууд чи нөгөө арх айгүй их уугаад байгаа чи ерөөсөө шууд утгаараа энэ стресстэй холбоотой юм байна шүү дээ. Нөгөө хаз жаргалынхын дааврыг тийм бэ. Тийм. Тэрийг нэхэд байхгүй юу? Хаз жаргал судлал гээд нөгөө нэг юм шин шинжлэх ухааны салбар гарч ирж байгаа. Аа за. Хаз жаргалыг судлал. Хаз жаргал гэж юу юм бэ гэдэг. Аа дээрэс нь одоо юу гэдэг нь бусад том гүрнүүд ч юм уу одоо өөр хөгжцсөн орнууд яадаг вэ гэхэлэр тухайн улс орныхоо ард иргэдэд донд энэ стресс, сэтгэл готрол, сэтгэл түгшлийн судалгааг хийдэг. За тухайн одоо жишээ нь Япон улсын иргэн байлаа гэхэд Япон хүмүүс юунд илүү стресстэй байна? Юунд илүү одоо цэцэл готролд оруулаад байна? Яагаад стресстэй байгаад байна? Тэ юу ч байж болно шүү дээ тэр. Аа тэр явсан тодорхой олдог. Тэ олдог олчоод нөгөө хүмүүсийн аз жаргалтай байхын тулд тэрний эсрэг арга хэмжээг авч эхэлдэг. Яг яагаад стресстэй байгаа гэдэг. Тэгэхээр стресс өөрөө одоо чинь ханаа түрхлэхээр хүний ажлын бүтэмжийг 40%, 30-40% бууруулдаг гэж үздэг байхгүй зүгээр хамрын ханаад. Стресс өөрөө 50 60% хүний одоо ажлын бүтээмжийг бууруулдаг байхгүй юу? Стресс тэгэхээр. Тэгэхээр тухайн одоо улс гүрэн тухайн үндэстнийн хаан яг юунд стресстэй байгааг судалж авсныхаа дараа тэрний эсрэг арга хэмжээг авч эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө тодорхой юмд донтох одоо өөр юу гэдгийг тэр зүйлүүд ингээ баг багаар алсаараа ингээд арилж эхэлдэг. Мэдээж алга эргүүлсэн хооронд ингээд бүх юм гараад ирэхгүй шүү дээ. Гэхдээ бид нар шалтгаанаа олох хэрэгтэй байхгүй. Магадгүй агарын бохирд бидний стресстэй байгаа нэг шалтгаан байж болно шүү дээ. Стресс гэдэг чинь зүгээр энгийнээр тайлбарлах юм бол бид нар хүнтэй ууралж бухимдахаа бухимдахаараа ингээ гаргаж байгаа эмоцийг стресс гэх гэж хэлдэг бол энэ буруу ихгүй юу? Энэ зүгээр л нэг сэтгцэн хариу урвал. Одоо стресс үүсэх гэж нэг юм бий. Стресс үүсэх гэдэг нь зүгээр л бидний бие ингээ бүтэн эсээр бүрхэгдсэн байгаа шүү дээ. Битүү эс байгаа шүү. Тэр эс ажиллахыг эсийн дотор стресс үүсэх гэж хэлж байгаа. Эсийн дотор стресс а тухайн эс ажиллах нормоос хэд дахин илүү ажиллахыг бид нэр стресслэх буюу ядрал гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр бид нар одоо ингэж байгаа байхгүй одоо Улаанбаатар хотод байгаа хүмүүс ингээд бид нар ингээд сонсгол сонсголын механизм байгаа шүү дээ. Одоо сонсголын эрхтэн байгаа эсвэл тэмүүд бид нар ингээд гараад хит их дуу чимээнд ингээд байгаад шүү дээ. Хит их дуу чимээнд байгаа тэгэхээр бидний нөгөө сонсголын эсүүд маань хит их ажиллаад ядраад буюу бид нар стресст очиж байгаа. Бид нар дэлгэц ингээд удаан хараад Бид их зудаа харахаар нөгөө нэг харааны мэдрэхүүн эсүүд хит их ажилуулад нөгөө эсүүд мань ядрахаар стресс авч байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар ч янзаар 5 мэдрэхүүгээр л бид нар байнгын стресс авч байгаа. Тэгэхээр бид нар Монгол хит их ажилуулах гэсэн үг юм байна шүү дээ. Тийм ээ. Хит их ажилуулах байхгүй. Тэгвэл хит их ажилуулаад байв. Тийм. Ер нь тийм үү. Тийм шүү дээ. Стресс биш ч ер нь тийм ч юм байна. Стресс тэгмүүд яг юунд стресстэй байгаагаа олохгүй ер нь бол Тэгээ тэрнийхээ эсрэг арга хэмжээ авахлаэр а дээрээс нь бас нөгөө нэг алкоголтой холбоотой нэг юм би. Одоо жишээ нь хүний биед ингээд а одоо юу гэдэг хүний биед ингээд алкогол буюу арх хунгууд алкоголыг задлагдаг фермент үүдэг байхгүй илгэнд. За. Тэр фермент нь их байгаа баг багаагаас хамаарат хүний цогцолтын зэрэг тодорхойлогдож эхэлдэг байхгүй юу. За энэ нь их байх баг байх нь нөгөө генетикийн бэкграунд бас энтэй холбогддог. Одоо жишээ нь Европууд ч юм уу Оросуудын хувьд гэхэд нөгөө нэг тэр архийг задлагдаг тэр бодисууд нь фермент нь одоо их байгаа учраас цогтлт нь багтай, донтолт нь багтай байгаад байна. Монголчуудын хувьд тэр фермент нь ерөөдөө баг байна гэж зарим эрдэмтэд үздэг байхгүй юм. Тийм учраас нөгөө нэг одоо гаднаас ингээд одоо Итали спирт гэж байгаа шүү дээ нөө одоо гаднаас нөгөө арх маань ороод ирнэ метанол ороод ирнэ. Тэрийг болохоор алкохолтэй гэдэг гиназа гэдэг фермент хамгийн их нь задлагдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр нь хортой нэгдэл, тэр нь айгүй хортой нэгдэл. Тэрийг нь дараа нь дахиад нэг одоо бас тийм одоо альдигид гэдэг гиназа гэдэг фермент баха. Тэр задлаад ацетит гэдэг ацетат төлөө үүсгээд тэгээд ер нь хоргууж болдог байхгүй юу? Тэгэнгүүт бидний энийг задлагдаг фермент нь бага байх юм бол биднэрт нөгөө нэг одоо тэр хортой бодисууд нь үүсээд тэр хортой бодисууд нь их хэмжээгээр үүсээд ахлаэр одоо нөө бидний нөгөө шаардлагат нөгөө архины хордлоо архинаас гарч ирж байгаа асуудлууд нөгөө нэг black out буюу тасрах memory loss буюу нөгөө ой санамж алдаж эхлэх гэдэг ч юм уу тэр хүчин зүйлүүд нөлөөлдөг. Тэгэхээр дээрэс нь энэ бас томтолтод нөлөөлөлдөг байхгүй юу. Тэгэхээр энэ генетикийн хувьд ч бид нар бас судлах хэрэгтэй байхгүй юу. Тэгэнгүүтээ ингэдэг тухайн үндэснийхээ генетикийн онцлогийг судалж байгаад тухайн үндэстэнд арх зархаар бол одоо жишээ нь нэг ийм байдаг хгүй нэг 7 грамм цаг чөлөө цаг 7 грамм архийг задлах чадaltaй байдаг чөлөө дунджаар тийм байдаг хгүй Тэгэнгүүт э, ууг нь бол улс үндэснээ бодож байгаа газрууд яадаг вэ гэхлээр арх бол тодорхой хэмжээгээр одоо юу гэдэг стрессийг тайлдаг ингээд нэг тийм сайн чанарууд байдаг гэж зарим хүмүүс үздэг. Монголын хэмжээгээр биш. Тэгэхээр хаана гадаад чинь Монголд би одоо арх зарах гэж байгаа бол яг монгол хүмүүсээ бодох юм бол яг тэр генетикийн бэкграунд тэр нөгөө нэг одоо спиртийг задлагдаг тэр ферментийг нь би хэмжээг нь ерөнхийдөө судалж хагаад хэдэн градустай архийг ер нь монголчуудад өгвөл энэ донтолт нь багасах юм. Энэ нөгөө нэг юунд гэдэг ч юм уу. Ийм хэмжээний юмнууд бас орж ирдэг. Энэ нөгөө донтолтондоо бас нөлөөлөе явчихдаг байхгүй. Стрессээс гадна. Аа. Аа яа. За ёстой хэрэгтэй юмнуудыг сонсож мэдэж авч байна да. Тэгээд бид нар бас яг энэ тал руугаа нөгөө өмнөх бас подкастн дээр бидний генетикийн шинжилгээ ухаан генетикээ судлах хэрэгтэй талаар нэлээ ярьсан. А яг энтэй адилхан бид нар бас энэ тархиа судлаа, тархин дотор юу болдгийг тэр дундаа бас ингээд яг энэ ер нь яг яахлаараа одоо тий ер нь донтоод идгийг ер нь яахлаараа бидний одоо энэ хөлийг ингэж сайн үзээд идгийг ч гэдэм үү тий энийг мэдээд авчих юм бол илүү их нөгөө л нэг түрүүний хэлсэн нөгөө амьдрахад илүү их easy болох юм байна да гэж тий. За дахиад нэг юм асуулт байна. Тэгээ энэ дээр та хоёр маань товчхон хариуллаа тэгээ дараагийнхаа сэдв рүү орё гэж бодож байна. Тэрэнд юу вэ гэхээр яг манай Монгол яг энэ тархийг судалдаг лабораторич гэдэг юм уу? Яг энэ тус тусгайлан зөвхөн тархийг судалдаг ийм одоо газар локейшн байна уу? Дээрэс нь багж нь байна уу? За хүн нь бол манай одоо ингээд эрхмээгээс эхлээд ийм ундаг одоо хүмүүс ингээд байна. Тэгэхээр одоо яг энэ нөгөө нэг юмнууд нь байна уу гэдэг юм ийм л асуумаар. Манайд болохоор 2014 оноос хойш тархи судлалын нийгэмлэг гэж байгуулагдсан. За. За тэгээд 2019 онд байна уу та тархи судлалын хүрээлэн болсон. Аа за. Одоо яг амбиусны болоод. <coughs> Тэрийг болохоор а 8 яг ийм анагаах оны доктор хүмүүс ингээд анх үүсгээд ингээд явж байгаа. Одоо яг ямар болсон байгааг би сайн мэдэхгүй байна. Би тэр нийгэмлэг тариалагддаг байсан юм. Аа тэгээд тухайн үед бол яг уу яг нөгөө нэг тэр чиглэлийн эрдэмтэд нь байгаа. Яг мэрэгчшээд ирсэн. За ер нь тарих судлалыг ингээд Монголд хийя гэд одоо нөгөө одоо тарих судлалын салбраас Нобелийн шагнал авсан эрдэмтдийг тарих судлалын одоо Ibro гэж байдیں۔ дэлхийн дарс төлөвийн байгууллагын холбоо тэрний ерөнхийлөгч энтрийг нь ураад жил болгон юм хурал энэ төр зохион байгуулад нэгэн идэвхтэй эхэлж байгаа нэг тийм а одоо лаборатори биш нийгэмлэг байгаа. А лабораторийн хувьд бол одоо юу гэдэг юм бүр яг тархи судлалыг бүр чинээнд нь тултал хөгжүүлчихээр тийм лаборатори одоохондоо байхгүй байгаа байх гэж би өнөө бодож байна. Намаг байхад бол байгаагүй. Одоо яасан юм багын сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн тэр чиглийн эрдэнэт нь бол байгаа. А миний хувьд бол сонирхож судалдаг боловч яг тэр чиглэлээр одоо эрдэм шинжилгээний одоо эрдмийн зэрэг хамгаалсан хүн биш штэ. Тэгэхээр яг тийм чиглэлийн хүмүүс бол Монгод байгаа. А хэд хэд байгаа мундаг а гол нь дэр лаборатори энэ төр нь бол бас одоохондоо бас яг хангалттай хэмжээгээр байхгүй байхаа. Аа. Миний мэдхээр бол аа тэр цаанаа одоо нууц нууцлын зэрэгтэй явж иж магадгүй штэ. Тийм ээ тийм тийм. За за окей. Тэгэд энэ тал дээр өшөө илүү дэлгэрэнгүй бид гурваас илүү мэдээлэлтэй хүн байх юм бол хэрвээ тэр хүн сонсож авах юм бол хэрвээ нууц биш бол бид гуртаас хуваалцаараа гэдгийг бас хэлмээр байна тий. Бас мэдэж авъя л да. Нэгэнт л сонирхсан юм чинь тий. За одоо дараагийн сэдв болохоор энэ талаар нэгэнтлийн тархийг ярьсан юм чи яг энэ талаар ямар бизнесүүд одоо дэлхийд хөгжөөл байна вэ? Яг энэ тархитай холбоотой тий А дээрэс нь одоо ямар ямар бизнесүүд одоо яг бодитоор байна вэ гэдэг талаар ярилцахыг хүсэж байна. Энэ тарихтай холбоотой ямар бизнесийг манай Монголын хөрсөн дээр авчирж болох вэ? Энэ тал дээр. Миний сая уншиж үзснээр бол одоо яг тодорхой жишээг бол одоо Израиль улс байна л да. За. Тэгээ Израилыг сүүлийн үед айгүй тийм одоо баг тархилаг үндэстэн гэх юм байна. Яг л тэд нар яг нэг нөгөө ихэд нөгөө газар нутаг гих том юм байхгүй, байгалийн баялаг байхгүй тий. Тэгээ бөөн одоо юм геополитикийн дайснуудын дунд оршдог газар бол одоо маш их нөгөө R&D буюу нөгөө судалгаа шинжилгээндээ асар их хөрөнгө оруулалт хийж нөгөө стартапуудыг одоо маш сайн бэлдэж гаргаж ирдэг. Тэгээ тэдэрэн ч гэсэндээ маш өндөр үнэтэй а төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна гэж. Ер нь бол нөө инвесторуудын одоо гол анхаарлыг татж байгаа нэг hot zone гэх юм уу да. Тэгээ тэр бол нэг цөөхөн идэхэн газрууд дээ. Гэхдээ голдоо нөгөө нэг бидний нөө түрүү ярьдаг нөгөө GDP буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүндээ болж игэл маш их хэмжээний нөгөө одоо судалгаа шинжилгээнд хөрөнгө оруулалт хийдэг улсууд л одоо яг энэ салбарын hot zone болж одоо анхаарлын төвд байгаа гэсэн үг. Тэгээд одоо хүн болгоны сайн мэддэг хүн биш та Бэлэн Маск гэдэг. Neuralink гэдэг одоо компани бас хөрөнгө оруулагч нь. Тэгээд энэ бол би болохоор нөгөө яг иймэрхүү том компаниудаас гадна бас стартап гэж дүнгийн үүсгэж байгаа компаниудыг бас жоохон ярих гэж бодсон байхгүй юу. Яагаад гэвэл бид нар эжинээс нөгөө санаа жишээ аваад. Тэгээ Монголд ч гэсэндээ одоо ингээд сая эхлээ ярьж штэ айгүйх асуудал байна. Тэгэхээр энэ асуудлуудыг шийдэхин тулд ийм стартапууд ийм одоо юм технологи хөгжүүлчихжээ. Тэгэхээр бид нар э, магадгүй зүгээр э, а юу гэдгийг Монголд яг ийм асуудал байгаа чи энийг хөгжүүлэх ийм одоо стартап санаа байж болох юм шүү гэдэг нэг ийм суур одоо юу болж магадгүй гэж бодсон. За. Тэгээд түрүүнийхээ нөө хэлсэн яриаг дуусгачаад одоо Neuralink-ийг яагаад Elon Musk хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ гэхээр нөгөө одоо хиймэл оюуханы хөгжил хэд их хөгжих юм бол одоо хүн төрөлхтөнд ялангуяа одоо одоо энэ тархины гүйцэтгэж байгаа үүрэг чадамжуудыг эхнээс нь нэг зарим нэг шатарч гэдэг юм уу те go down ч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо энэ олдынхаа нэг л одоо зүйл л дээ нэг л одоо таск даалгавар иймэрхүү даалгавруудад ингээд тийм л оюухан бол одоо хүний тархины одоо гүйцэтгэл чадамжийг бол аль хэдийн даваад тий давдгаа даваад одоо ингээд гүйцэтгүүлж яваад байгаа байхгүй тий бусад салбаруудыг ч гэсэн тий ер нь ойрын ирээдүйд одоо ингээд гүйцнэ Тэгэхээр Elon Musk-ийн санаа зовнил нь юу байсан бэ гэхээр тэгвэл хүний тархийг ч гэсэндээ яг энэ технологитон хойлоод бас бүүстэж хэл та. Аа. Тэг ингээд хаягдаа зүгээр юм махлаг өөхлөг болоод үлдэж болохгүй шүү дээ. Бас хүмүүс цаашаа сурвай сурвай шүү дээ. Технологийн хит их өрсөлдөөнд. Тэгээ тэр үүсгэсэн робот нь өөрийг нь хит их даваад ирэх юм бол тэр хүний тархийг ч гэсэндээ өөрийг нь энэ технологитой нийлэгжүүлээд санах хойгийн эсвэл одоо тэр cognition буюу танин мэдэх үйл явцын тий тэрийн чигсэндээ бас ингээ буст хийж болох юм байна гэдэг тийм одоо одоо шалтгаанаар одоо энэ Neuralink гэдэг компаниг ясан байгаа байхгүй. Тэгээ анзаараад хахад тэд нар эдгээр компаниуд бол бүгд л ямар нэгэн яг хүний тархитай холбоотой нийгэм тулгамдаа тулгамдаад байгаа асуудлуудыг шийдэхин төлөөлөнгө гарч ирсэн байна л да. Тэгээд жишээлбэл одоо энэ би одоо энэ зарим нэг нарийн ширээ ойлголтуудыг нэгээд эхмээтэй хамт тайлбарлаа явуучих гэж бодоод байна л да. За. Нейро стимуляц хийдэг. Шинэ стартап байхгүй юу? За нейро стимуляц хийдэг компани юу хийдэг вэ гэсэн чинь тэр хүний суралцах тэр даалгавар гүйцэтгэх тэр чадамжийг нэмэх одоо үг цэжлэгч гэдэг юм уу те тухайн нэг асуудал төвшүүлэхэд тэгээ эдгээр эдгэр маань болохоор ингээд тахны гадна одоо зүүрлж хэлэх юм бол ийм нөгөө долгион дамжуулдаг ч юм уу эсвэл нөгөө юм цахилгаан юм сигнал дамжуулдаг юм төхөөрөмжүүдийг байрлуулж аль аль аль хэсэг дээр нь илүү одоо юм багахан хэмжээний одоо цахилгаан долгион дамжуулж тэр хэсгийнх нь үйл ажиллагааны нөө а нейронуудын хоорондоо холбогдох чадамж хурдыг сайжруулах мэдрэл хийсүүдээ. Иймэрхүү байдлаар ингэж одоо энэ бол нөө тархийг гаднаас нь одоо ингэж дэмжиж гэх юм уу та одоо бүр илүү их одоо их хурдан суралцдаг тий маш их мэдээл хадгалах чадамжтай ийм болгох одоо төхөөрөмжүүдийг санаачилдаг тийм стартап байна. Platon Science гэх. Эд энэ нь одоо жишээ нь ингээл дайны стартап компани байгаа байхгүй. Neurostimulation юм толгойн төхөөрөмж. Тэгээ энэ дандаа юм мобайл аппликейшнтэй хүн одоо ухаанда аппликейшн дээрээ суудсан төхөөрөмжөө ингээс юм гоо та утсаа харж агаад За одоо би яг ном унших хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг тэр хэсэгтээ хэлвэх одоо ачаал очив. Тэгэхээр тэрийг жоохон одоо тий сайжруулах гэж гэх юм уу. Яг тухайн даалгаврыг гүйцэтгэх шаард. Тэгээд одоо энэ төхөөрөмжөө зүчлээ аппликейшн дээрээ нөгөө тэрэн дээр илүү их дэмжсэн одоо даалгаварлоо нөгөө номоо одоо уншлаа. Маш хурдан уншдаг ч юм уу тий. Нөгөө ердийн үед унших эсвэл энэ төхөөрөмжтэй байхад унших хоёрын одоо чанарын ялгаа бол асар их ялгаатай харагданаа гэж энэ стартап жишээ нь Тэгээ ийм төсөл одоо санаачлаад нэг явж байна. Механизм ярих уу? Яг зүгээр. Одоо яг чинийг л одоо чи сайн тайлбарлахаар байна. Ийм төхөөрөмж яаж одоо тэр юу гэж Яг тархины яг юутай ажиллаад байна гэх тээ. Аа яг зүгээр яг зүгээр яг. Одоо нөгөө наа чин нөгөө memory үсэх хурдыг л хэсэж гин гэсэн үг байхгүй юу? Одоо тухайн юмыг уншаад ойлгоно гэдэг чинь ойлгох гэдэг юм чинь гаднаас орж ирж байгаа ямиг ойлгоод шийдвэр гаргана гэдэг чинь гаднаас нэг ахуйд орж ирлээ. Тэрийг тархин дотор байгаа нөгөө маш олон одоо хэдэн тэрлэн memory ой санамж үүссэн багт тэрэн дондор маш хурдтайгаар ингэж яваад за энийг сонгоё гэдэг ч юм. Тэгэж гардаг. Тэгэхээр төрөний хилээд байгаа нөгөө гаднаас ямар нэгэн байдлаар цахилгаан сорон зоорноч ч юм уу ингээд итгэвчүүлээд гэдэг л байна. За тэгмүүд одоо юу гэдэг бичих үед тархины тэр хэсэг одоо унших үе тархины тэр хэсэг илүү ажиллах гэдэг ч юм уу. За одоо жишээ нь одоо working memory-г илүү сайн ажиллуулъя гэхлээр тархины аль хэсгийг ажиллуулах хэрэгтэй юм гэдэг. Аль хэсэг нь илүү давмгаа оролцдог гэдэг судалгаанууд маш их байгаа. Тэгэхээр мэдрэлийн хэсэг гэлтгүүгээр эсийн дотор мэдээлэл дамжина гэж нэг юм байдаг. За мэдрэлийн эсийн дотор ярьж тий. Тэгэхээр тэр нь ялгаагүй маш хурдтай цахилгаан ингээд цахилгаангүүд шиг ингээд дамжаал хоорондоо ингээд мэдээлэл байнга дамжиж идэг гэсэн үг. Тэр нь одоо юутай холбоотой гэдэг гэхээр бидний нөгөө хэдэд хэдэг натр, кал, кальц гээл тий. Эднэр чинь одоо нэмэх цэнэгтэй янууд штэ. Хасах цэнэгтэй ухлаар гэдэг ч юм уу. Эднэр нь хоорондоо ингэж орж гарч мэдээлэл ингэж дамжиж маш хурцтайгаар ингэж мэдээллийг ингэж нэг нэгэндээ дамжуулж өгдөг байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр цахилгаан соронзоогоор ингэж цахилгаан ингэж баг хэмжээгээр үсэл яваад байдаг. Тэгэхээр энийг нь гаднаас нь бүүстлээд өгч болно. Тэгэхээр Бид нар чинь бүгдээрээ тэр нөө нэмэх хасах ёоны зохицуулга дээр бидний эс ажиллаж идэг байхгүй юу? Эс банк нэмэх хасах ёонуудын а бид нар хэдийгээр одоо юу гэдэг гаднаас амар ингээ бүүсэлсэн ч гэсэн бидний бие дагуулж байгаа натрийн хэмжээ, калийн хэмжээ бага байх юм бол бид нар энэ процесс хурдтай явагдахгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг бид нөгөө нэг энэ бүх зүйлийг чинь гаднаас хоол хүнсээр авч байгаа шүү дээ. Натр, кал, кальц юу гэдэг юм хоолмсээр авж байгаа бид ингээд шимэгдээд absorbs хийгээд цусанд орцсон байгаа. Энэ үеүүдэд нөгөө нэг мэдээлэл дамжин ой самж хурдтай үүснэ гэдэг нь нөгөө мэдрэлийн хэсгийн хооронд маш хурдтайгаар мэдээлэл дамжаад тэр нь ингээд доктортой болж үлдэхийг бид нэр одоо юу гэж үсэж байгаа. Одоо ой самж буюу memory үүсэж байна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо түрүүний хэлдэг энэ процессыг нь ямар нэгэн байдлаар гаднаас юм маш хурдтайгаар цахилгаан дамжилтыг нь хурдтай болгоод тэрийг нь ингэж дэмжиж бас болох юм тий. Гэхдээ ой самжи дотор нь богино болон урт хугацааны гэж ангилж байгаа. Богино хугацааны ой самжи одоо жишээ нь юу гэдэг ингээд 2-9-ийн хооронд мэдээлэл ингээд амжичлаа тий. Энэ нь одоо хичээл ихээр авч үзье. Тэр хүүхэд зүгээр харсан хичээл ингээд багш ярьж байхад ч юм уу ингээд номоо ингээд уншсан. Уншсан үед ингээд богино хугацааны ой самжи үлдчихэв. За тэгэнгүүт нөгөө хүүхэд бичи дагуулад дахиад бичих ингээд нэг хэсэг нейронууд ажиллаж эхэлж байгаа шүү дээ. Тэгвэл энэ нь ингээд хоорондоо маш хүчтэй цахилгаан орон үүсээд урт хугацааны ой санамж үүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь бид нэр аль хэдийн олон нөгөө нэг одоо хичээл уншихад бичээд сонсоод хараад ингээд олон зэрэг юм ажиллах гэхэд тэрний хэмжээгээр олон зэрэг мэдрэлийн эсүүд одоо хоорондоо мэдээлэл юм. Тэр чинээгээрээ хүчтэй ой санамж үүсдэг. Энийг удаан хугацааны буюу short term ой санамж гоо long term буюу урт хугацааны ой санамж гэж ингэж авч үздэг. Тэгэхээр а яг ямар чиглэлээр нь тэрийг нь илүү байлгах гэдэг магадгүй байж болно. Одоо жишээ нь одоо юу гэдэг юм төрөний одоо хэлсэн шүү дээ те одоо fear буюу айцын ой санамж бол их хөвчлэн одоо юун дээр амигдала дээр байж идэг гэдэг ч юм уу. Одоо айцсах. За одоо жишээ нь одоо юу гэдэг episodic memory багхлээрээ одоо аль хэсэг дээр нь байдаг юм ч юм уу. Тийм яг тэр хэсгээр нь ингээд За одоо бид нэг ажиллаж байгаа уншиж байгаа учраас тархины одоо их тархины гадарг байгаа тэрний одоо тухны хэсгийн тэр хэсэг нь илүү ажилт юм байна гэх юм бол тэрийг одоо бүрст хийдэг ч юм уу. Тийм байдлаар хүний юг нэмж болно. Гэхдээ тэр нь богино хугацааны юу урт хугацааны юу гэдэг. Дээрээс нь нөгөө хүний тухайн хүний өөрийнх нь basic юм амар чухал байхгүй юу? Одоо анхаарал төвлөрөлт нэгт чухал байгаа. А хоёр стрессийн түвшин чухал байгаа. А гуравт нөгөө хөшгөрлийн зэрэг амар чухал. Хөшгөрл гэдэг юм Одоо дээрэс нь магадгүйгээр одоо ийм судалгаа байдаг. Хүний хөгшрөл биш үү те юутай холбоотой байдаг вэ гэхэл боловсролтой холбоотой байна гэдэг юм судалгаа. Боловсролын зэрэгтэй. За тэр нь одоо боловсролтой байх юм бол хөгшрөлийн процесс удаан явагддаг гэж үздэг. Тэгэхээр тэр нь байнгын шинэ юм сураад шинэ юм судлаад тахлаэр нөгөө нэг одоо допамины одоо тогтолцоо илүүх ажилдаг хүний хөгшрөл процесс одоо ингээд удаан явагддаг юм уу? Тэгэхээр одоо магадгүй энэ тэр хэсэг зүйлийг stimulation хийгээд нөгөө хүний сур процессыг идэвхжүүлэхээр хүний насжилтыг ч уртсгаж болох хөгшрөлтийг уртсгаж болох тийм асуудал ах юм шүү дээ. Тухайн буруу хоол хэрэглээтэй одоо арх хэрэглэдэгтэй арх байн хэрэглэдэг өөх тостой хоол хит хэрэглэдэг ч юм уу тасгал хөдөлгөөн огт хийдэггүй байгаа хүн дээр мянга дээш нөгөө нөгөө суур юм байхгүй бол суур юм байхгүй. Гэхдээ бид нэр одоо юу гэдэг заавал гаднаас бас юм юу өгж яхаар одоо юу гэдэг бүүстэр өгөхөөс илүүтэйгээр бид нар нөгөө нэг тархиныхаа үйл ажиллагааг бүрэн ойлгочих юм бол энийг бид нар бүүст хийж болох байхгүй юу бүүст амьдрал дээрээ цагуудаараа одоо хамгийн наазах нь хүн ажил хийхэд би яг нөгөө нэг өглөөний хүн үү оройн хүн үү гэдгийг хүртэл олох хэрэгтэй байхгүй өглөө юм юу илүү орд юм ойлгож юм орой илүү ойлгох юм гэж сахуулаад Тэгээд яавал хүний тарих ажиллаж юм, яавал хүний тарих одоо үйл ажиллагаа нь удаашрдгийг гэдэг бүр нэг маш олон төрлийн юмнууд байгаа. Хүний тарихыг ер нь одоо бидний ер нь тархиа удаг боломжтой байхгүй юу? Яг үнэн. Яг нэг юм дээр concentration төрүүлээд амар гоё ажиллаж болно. Скол үгүй байж болно тий. Тэр нь одоо бидний өөрсдийн л амьдралын хөвшил өөрсдийн яаж менежмент хийхээсээ болдог байхгүй. Тэр одоо амар нэг тийм миний зүгээр өөрийн үзэл бодолцоо юм. Амар мотивашн өгсөн хүний чи стелаг, чи мундаг, чи бүр амар ална, чи энтерпренер, чи сайтан тэрбомтон болно гэхээс илүүтэйгээр яг зүгээр яг толгоонд нь болж байгаа процесс нь тайлбарлаад өгчвөл хүн илүү яг зүгээр нэг заавал нэг тэгэж хүний баян хүний юу харж хахаар ингээд өөрөө явах би боломжтой болоо гэж бодоод байдаг. Яавал чи ингэж илүүсэн авах юм бэ л гэдгээ аваад одоо өөрийгөө танил гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Э, гадна дотор өгвөл мэдээд авчихна гэсэн үг байна. Ер нь тэрийг яаж ажилуулахаа бол ойлгож шүү дээ. Тийм. За. За өөр өөр ямар бизнес вэ? За өөр ямар бизнес тэр бизнесийг л сонсмоор байл л дээ. Аа. Өчигдөр нэг юм даа юу ханд ерөөс юмнууд л орж ирэв. Тий. Тий. Тий, тий, тий. Тэгэл одоо ингээл Миний энэ одоо ингээд шилдэг дээр 5 багтсан одоо стартапууд дандаа иймэрхүү төхөөрөмж хийдэг стартапууд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр асуудал нь ягаад гэвэл тэд нар ягаад стартап ийм чиглэлээр хийж юм хэрэг нийтлэг асуудлууд нь тийм асуудал хэрэгжиж хийвэл айгүй олон саяар эсвэл олон сая саяар ч юм уу тийм дэлхийд ялангуяа. Тэгэхээр чин одоо жишээ нь энэ нэг Eurosphere гэдэг энэ стартап болохоор нөгөө Tesla л шүү дээ нэг бясалгалын одоо нэг юм төлөв байдал нэг амралтын төлөв байдал гэж нэг тахинд үүсдэг штэ. Энийг нь ингэж нөгөө нэг тахинд өөрт нь ингэж чиглүүлж өгөх зорилготой юм олоо одоо төсөөлөс нөгөө юм боол толгойн боол гэж хэлдэг штэ. Нэг толгойн боол шиг юм зүгээд бас аппликейшнтай. Бас аппликейшнда одоо тэр релаксер буюу тэр амралтын төлөв формыг илүү их нөө чиглүүлдэг. Тэгээд тэр нь яг тэрийг анхаачаад шууд тайвширч гэх гэсэн үг шүү дээ. Хүнийг өөрийг нь нөө тренинг буюу нөө сургах зорилготой. За би яахлаараа одоо юунаас болоод байгаа те. Тэр яг нөгөө түрүү саяны эхмэг ярьдаг шиг амьдралын хэмжээний нас зал чиглүүлжээ. Тэ яг ямар нэг яг өөртөө тохирсон зүйл бяцлаглын аргачлалуудыг яг олоод тэгээ нөгөө хүндээ одоо тахны тахныхын гаднаас нь бас ингэж юу яадаг. Аа neural feedback гэдэг гэдэг аахгүй. Энэ нь одоо бас юу гэсэн үг юм гэдэг бас хэлмээр ярих байхгүй. Нэг юм ярихаараа л араас нь гэдэг. <laughs> Дахны долгионыг одоо дахны долгионы динамикийг судалдаг. Гэх юм уу да одоо тэрийг анализ хийдэг. Тийм одоо төхөөрөмжүүд байна. Ингээд жишээнүүд нь болохоор ингээд дандаа юм төхөөрөмжүүд л байгаад байна л да. Яг одоо энэ бол тархитай холбоотой байна. Жишээ нь одоо нөгөө протез гэдэг штеп. Нөгөө хиймэл, гар, хөл одоо ийм тахир дутуу одоо нөгөө парализ болсон гэдэг чи юу гэдэг вүлээ. Аа Саажсан. За саажсан. Тийм саажсан одоо юм. Тий саажлтанд орсон бол одоо тэр э, стартап болохоор тийм нөгөө бүслэгээс доош ингээ мэдээ алхсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэд нар зориулж юм хиймэл хөл хийх гэх юм уу да. Тийм төсөл дээр ажилладаг. Тэгээд ингээд яагаад бид нар ингээ шилдэгт ингээ шалгараад байна гэхээр ингээд хүн төрөлхтөнд юм уу эсвэл тухайн зах зээл дээр ингээд нийтлэг тулгараад байгаа асуудлуудыг зүгээр ингээд ташны одоо тэр нейронуудын тийм мэдрэлийн хэсгүүдийн ажиллагааг нь одоо технологийн тусламжтайгаар одоо ингээд яаж шийдэж болох вэ гэдгийг л нээс нэрээ илэр айгүй хөрөнгө оруулалт татчихээ. Тэгээ би зүгээр нөгөө гадны жишээнүүдийг бас тайлбарлахын явцад Монголд яагаад ийм байж болохгүй гэж Тийм ээ. Бид ч одоо энэ ийм тархин дээр суурилсан ийм төхөөрөмжүүдийг одоо дизайн хийх, анхны одоо санааг нь гаргах, энийг нь бүр цаашдаа бэлхийд гарсан стартап болоход бол бид нар тийм асар их нүүрс бол хэрэггүй байхгүй юу? Тэгээ амар их том үйлдэл бас хэрэггүй. Яг одоо хүмүүстэл маш сайн сургаад, энэ техник, технологи, лабораториудын их ихтэй сургуулиудад маш сайн хангаад, араас нь гарч ирж байгаа тэр шин залуу одоо стартап тэр шинхэн майндуудыг одоо дараагийн төвшөнд энтерпренер болохт юм уу эсвэл одоо тэр компани болохт ингээд тусал дэмжлэг аягүй кэр үзүүлээ. Тэгээд тэрийг нэг овоохон үн үргээд нийлээ зарчдаг л одоо тийм экосистем л ерөөсөө нийтөө хэрэгтэй байна гэдэг тийм бодол нэг л одоо бууж ирсэн хэрэг. Гадны технологийн шинжилгээ ялангуяа тархитай холбоотой юм юмнуудыг судлаад байгаа. Манай хэлээр AI хэлээр ажиллаж байгаа ганц нэг хүмүүс харагдаад байдаг. AI чи хэлээр аппликейшн дээр ягаад. Одоо чинь AI дээр хэлээр бид нар холоос хаах шаардлага байхгүй юу? Одоо мэдээ зүгээр AI буюу artificial intelligence гэдэг үг чинь хэмэл оюун ухаан гэдэг чинь зүгээр бидний энэ тархин дотор мэдрэлийн эсвэл мэдээлэл яаж дамжуулдгийг гэдгийг нь судлаад тэрийг нь хаадлаад Тэгээд ингээд цааш өгдөг юм баггүй юу. Тэгэхээр одоогийн байдлаар өөрөө шинийг сэтгэх биш зүгээр бичиж өгсөн кодын хүрээнд тухайн одоо AI маань ажиллаж явна гэсэн үг баггүй юу. Одоо энэ Siri байна тийм бид нэр Alexa гэж хэлдэг. Эдгээр чинь тодорхой хэмжээний хэмэл оюун ухаанд энэ төр хийцэн байгаа шүү дээ. Бид нэр яаж хийж гингүүц хайж өгөөд байгаа биз. Тэмүүл энэ маань өөрөө ингээд хийгээд байгаа А дээрэс нь одоо юу гэдэг хүчнээ олон юм дээр ингээ ашиглаж болж л байна л да гэрлэн тохион дээр өмнө байсан тухайн гэрлэн тохион дэрний камертай тэр камер нь өөрөө тэнд хичнээн машины урсгал байна тэрийг тооцчдаг. Машин байхгүй бол одоо тэр урсгал хизээч хасахгүй гэсэн. Машин ирж ижил гэрлэн. Тэгэхээр шаардлагагүй үед одоо юу гэдэг улаан одоо нөгөө урсгалд нь улаан гэрэл бас зогсохгүй гэсэн үг байхгүй юу? Гэх мэтчлээ ингээд төгсгөл ийм байдлаар шийдчихэж гэн. Одоо чинь гэрэл агсна гэсэн үг шүү дээ Одоо гэрлийг гэрлийг асаа гэж хэлэхлээр ингээд асж जैन те унтарж जैन те гэдэг ч юм уу. Эдгээр чинь өөрсдөө зүгээр гол үйл явц нь хүний үйл ажиллагааг л хүнийг одоо юу гэдэг хүний үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой л уг нь системүүд багхгүй юу. А явандаа бол хүнээс давсан тийм гарч магадгүй гэдэг тийм маш их одоо код кодтай маш их мэдээлэлтэй тэрэн дундаа маш хурдан үйлдэх боломжтой. А тэгээд нэг гайхалтай юм нь юу вэ гэхээр одоо бидний шийдвэр гаргаж байгаа энэ бодож байгаа процессыг энэ химэл оюухан минь хэд дахин хурдан болгоцсон гэсэн. Одоо жишээ нь юу гэдэг бид нэр сансраас ингээд одоо одоо Монгол малыг байл да жил болгон бид ингээд тооллого хийж байгаа шүү дээ тий Монгол хичнээн тооллоготой энтер энтер гэдэг тэр нэг хэдэн секунд дотор пак пак гэж шууд тоог нь гаргаад ирдэг ч юм уу харах процессыг нь за ийм цагаан энийг бол одоо хонь гэж таньна гэж хөдөлсөн а тэрийг нь тарих процессыг нь компьютерээр хурдан болгоцсон байна гэсэн. Тэгэл маш хурдтай. За тэдний тайм алга байна. Яг шууд гаргаад ирдэг. Нэг хүний үйл ажиллагааг хөнгөвчлсөн маш олон төрлийн ийм AI одоо аппликейшн нуудч хүртэл байгаа штэ. Тэрнээс гадна яг галагийн хэлдэг бүр яг deep science руу хөөж оруулаад тэр протез хийдэг одоо тэр өөр юу гэдэг хүний тэр сэтгэн бодох чадамжийг нь хурдлуулдаг гэдэг ч юм уу. Маш олон чиглэл нейро science гэдэг чинь өөрөө эсийн доторх одоо мэдээлэл дамжилтыг л судалж байгаа учраас бүх чиглэл рүү хөрвж бүх чиглэл рүү ойртож орж болдог тийм одоо маш өргөн одоо э, multidisciplinary гэдэг үлээ олон тал тийм шинжилгээ гарч байна. Салбар донд эсвэл олон салбарыг амруулсан амруулсан. Би бас нэг ийм стартапын нөгөө механизмын асуумаар байл да. Next Mind гэдэг нэр мэр нүртэл айгу гоё зөө. Дараагийн <laughs> аюу гэх юм байна. Э, шууд тархины хяналт хийдэг. Одоо энэ бас ингээд нэг юм сенсори одоо тийм мэдрэхүүн юм төхөөрөмжүүдийг ингээд толгоон дээр ингээд зүүж ягаад одоо тухайн одоо компьютерийн тоглоомыг юм уу эсвэл нэг объект ингээд шууд ингээд хянж удирддаг. Энэ юусоо шууд нөө тархины одоо энэ хүний тархины контролыг одоо өөр зүйл шилжүүлдэг тийм стартап байгаа байхгүй. Аа. Одоо нэг хэсэг дээр ингээд нөгөө нэг э, дром ромыг туршаад идэг шүү дээ. Зөв юм зүучээ Тэгвэл ингээл яг ингээд за бод гингутл юусэл зүгээр бодон гутл нөгөөтх нь хөдлөөл ингээд яваал тий. Энэ одоо яг тахин доторх яг ямар одоо тийм процесс яваад одоо яг яаж юм бэ энэ мэдрэхүүн юугаар дамжуулаад одоо гадны объектыг ингэж удирдах боломж олгоод байна. Аа энэ дээр одоо ийм хэсэг юмнууд орж ирж байгаа. За дээрэс нөгөө нэг төрөний хэлсэн бид нэр ямар нэгэн хэсэг ажиллахад дахин захлагаамчлаг гэдэг дээ шүү дээ тий. Дахин захлагаамчлаг гэдэг чинь бидний тарих ажиллахад нөгөө захлагаан үүсдэг гэж ярьж байсан шүү дээ тий. Тэрийг ингэж бүртгэдэг байхгүй юу? Тэрийг бүртгэж бид нар тархины үйл ажиллагаа нь хаана ингэж явж гин гэдгийг яг тэрнтэй адилхан нөгөө нэг одоо ингэж байгаа а motor neuron болон sensory neuron гэдээ хоёр анги байгаа. Одоо мэдрэхүйн ширхэг болон хөдөлгөөний ширхэг гэдэг. За тэгэнгүүт гаднаас одоо ингэж одоо юу гэдэг би ингээд халуун юм ингээ хүрэн штэ тий хөрөнгүүд эхлээд мэдрэхүүн шилхэхээр мэдээлэл дамжаа тархинд очоод халуун юм байж тэгээд тархи одоо ингээд мэдээлэл очих гэсэн мэдээлэл авч байгаа. Зүгээр энэ одоо юу гэдэг энэ бол ухамсаргүй халуун юмд хүрэхэд ухамсаргүй нухснаас шууд буцаад мэдээлэл нь явчихна гэсэн. Тэгэнгүүт нухснаас гараа тат гэдэг мэдээлэлээ бид нар шууд ингээд гараа татаа авчдаг шүү дээ. Яг энтэй адилхан одоо тархинд болж байгаа тэр одоо юу гэдэг бидний тархинд очингуудаа тэр дроныг нисэх гээд байгаа мотор нейронуудыг ажилуулах гэдэг хэсэг байгаа шүү дээ. Афферен ширхэг бол өксөх ширхэг бол уруудаг ширхэг гэдэг нэг юм байна. Тэр нь өксөх гэдэг нь мэдээллийг дамжуулдаг. Уруудах нь одоо гар хөдөлгөөний хөдөлгөөнийг өдөртдөг. Тэгэхээр нөгөө тархинд болж байгаа нөгөө одоо тархины хэсэг одоо мэдээлэл очиж тархины хэсэг ажиллах нь шүү дээ тий. Тархины хэсэг ажиллангууд тийч чи нөгөө нэг юу орж ирж ийн гэсэн үг шүү дээ. Одоо аа захиргаанууд үүсэж байгаа хамгийн гол нь тэр бүр амар нарийн ингээд бодоод ах шаардлагагүй зөө. Мэдрэлийн хэсгийн орн мэдээлэл дамжина гэдэг нь хүн ажиллана гэдэг нь тэрэнд зүгээр ингээд ийм тахинд бол жижигхэн цахилгаан гүйдэл үүсэж байгаа гэсэн. Тэр нөгөө наатар кал калцтай холбоотой. Тэрийг л мэдэрж байгаа гэсэн. Тэгээд тэр хэсгийг ингээд итгэвчээд ингээд буюу цахилгаан оронзон торонзоос үүсэд ирэхлээр тэр нь нөгөө нэг sensory байдлаараа нөгөө нэг ид объектуудыг одоо жишээ нь дроныг ингэж ингээд нааш цааш хөдөлгөөд байгаа шүү дээ тийм. Ингүүд доошоо хардаг, ингүүд дээшээ хардаг. Тэр нь ялгаагүй доошоо харуулах гэд хөдөлгөөн тархинаас удирдах байгаа үед тэр хэсэг нь ажиллаж байгаа учраас тэр дрон ялгаагүй гар гаргаад мэдэрч чинь тийм. Тэрийг мэдэрч байгаа байхгүй. Бүр амар нарийн бүр одоо юу гэдэг бүр амар deep hard юм гэхээс илүүтэйгээр яг тэр мэдрэлийн хэсгийн орн мэдээлэл дамждаг тэр юм яг л одоо ингээд хоёр мэдрэлийн хэсэг хахад түс түс гэл мэдээлэл дамжиж байгаа шүү Энэчнээс нь одоо сонир тайлбарлах юм бол ийм хоёр юм байгаа зэ төгсгөл дээрний булцуу гэдэг юм мэдрэлийн хэсгийн орн. Эндээс бүх гэд нэг юм булцуун задраад баахан бодис гараад энтэйгээ холбогддог. Одоо дараагийнхаа энтэйгээ энэ цаашаа мэдээлэл дамжуулаад дараагийнх дээр очиод яг ингээл ингээл ингээл явж байгаа хөх мэдээлэл ингэж дамжуулдаг. Тэгмүүд энэ процессыг л бид нэр хурцгаад байна гэсэн үг байхгүй юу? Энд дээр нөгөө нэв хасах цэник байгаа учраас цахилгаан үсээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энийг мэд. Тэгэхээр бүр амар тийм нарийн юмхээс илүү яг энэ юмнуудыг нарийн судлаад яаж дэвшилдэг технологитой холбож болох вэ гэдэг юм руугаа орохлоор бид нэр тэрийг нь удирдаад явчих. Одоо одоо чинь зарим юунууд дээр ингэж байгаа шүү дээ. Толгоонд нь ингээд ийм юу суулгачаад одоо бас ийм холболтын ийм одоо хүлэн аваад суулгачаад тодорхой хэмжээ хүний бодсон бодлыг одоо машин бод гэхлээр дэлгэцэн дээр машин гаргаж ирдэг ч юм уу. Тим хэмжээнд ер нь бол амар өндөр түвшин зарим хэсэгтээ хөгжцсэн газрууд байгаа. Тэгээ би энийг нэг онцлог сонирхдог нь эдний энэ хөгжүүлж байгаа технологиг нөгөө гейминг буюу нөгөө тоглоом тоглоом биш үү одоо мобайл аппликейшн нь юу тоглоомын салбар маш их тийм идэвхтэй сонирхож эхэлж байгаа юм байна ээж нь тоглоомын салбар ч одоо хэдэн тэрбум долларын эргэлттэй асар том entertainment салбар байдаг. Тэгээд энэ дээр одоо нөө хүний одоо нөө мэдрэлийн хэсгийн нөө network юм хамтын ажиллагаа байна шүү дээ тий. Тэгээд тархины юм. Тэгээд энийг нөгөө artificial буюу ингээ хиймлэр ингээ зохион байгуулж байгаа нь хүнийг өөрийг нь нөө дижитал руу одоо улам хурдан шилжүүлнэ гэдэг тийм а юу үсэж эхэлж байгаа байхгүй одоо ингээл иймэрхүү стартапууд. Тэгээ энэ бол Ерөөсө би ингээл нэг 3 4-нийг ярихад л юм. Цаана бүр хэдэн зуугаараа байдаг юм байлээ бүр. Тэр шалруулаад чигсаасан чинь 200 гэж байгаа байхгүй. Тэр 200-аас 5 шилдэг гэхэл нэг иймэрхүү стартапууд гарч ирж байгаа байхгүй. Зөвхөн юм а тархины юм интерфейс гэдэг ингээд тархитай ингээ холбогдох эсвэл тархийг ингээд өөрийгөө судалсан, сайжруулсан, тархинаас гадагшаага одоо мэдээлэл дамжуулах нэг ямар нэгэн зүйлийг хөдөлгөөх Бас нэг асуудал шийдсэн нэг сонирхолтой стартап байна. За. Нөгөө одоо хүмүүс чинь нөгөө маш их одоо юу гэдгийг нөгөө үйл ажиллагаа одоо ажил хийх ч гэдэг юм уу те яг юм идэвхтэй зүйл хийхээр нөгөө тархины эсүүд нь маш их ажиллаад байна штэ. Тэгээ энийг нөгөө амраад гэх юм уу да. Тэ ялангуяа энийг нь болохоор тий нөгөө духных нь энэ юун дээр ингэж нөгөө байршуулад яг шүн унтахт нь амар үр дүнтэй амраадаг. Тэгээ энээсээ болоод бас айгүй олон сая хүн нойрны асуудалтай байдаг юм байна л да. Унтаж чаддгүй Тэ тэр чинь өөрөө бас нэг тархин сайн амарч чадахгүй байна. Энэ чинь өөрөө бас нэг дараагийн депресс шүү дээ. Одоо маргааш өглөө нэг ч юм уу. Тэгэхээр тэр хүн ерөөсөө шүн найдвартай унтдаг байхын тулд тэр духан дээрээ тэр төхөөрөмжийг тавилаа. Тэгээ бүр тэр хүний нөгөө унтж байгаа байршин нөлөөлөд байна уу тий. Тэр унталтынх нь яг тэр гүн дайрамд орж байгаа цаг нь яг хизээ байна. Хэр чанартай тий. Яг яаж унтвал одоо энэ хүн илүү сайн амарх вэ гэдгийг нь маргааш өглөө нь бас аппликейшн дээр нөгөө датаг ингээд гаргаад ирдэг та урд шин одоо тий жоохон байжлаасаа болоод юм уу эсвэл одоо идсэн хоолноосоо болсон уу одоо эсвэл одоо тэр өдрийнхөө нэг сонин үйл явдлаас шалтгаалаад ингээ айгүй хураагцсан юм тайлагдаж чадаагүй юу гэдэг төвшөнд нь хүртэл зүүд мүүдийг хүртэл симуляц хийх хэмжээнд одоо эдний стартап болбор тийм зорилго тавьсан явж байгаа байхгүй. Тухайн бараг аль одоо зүүд өгөх юм байл да. Одоо нэг <laughs> захиалт юм уу яа. Тэгээ энэ дээр нааш э гой зүүд. Тэгээ маш амар гой болсон тий. Зүгээр хүний хүн бас өөрөө хүн бас өөрөө айгүй тийм сонин одоо нэг их тийм инновацлог гэх юм уу эсвэл тийм шинийг зохион бүтээх тийм нэг асар их нэг тийм хүсэл тэмүүлэлтэй. Тэгээ тэр нь бол яг энэ тархийг судлаад энийгээ одоо эзэмших цааш нь одоо нэг бизнес болох юм а шинжлэх ухааны технологийн аргачлалтай нийлцгээд одоо энэ бүр бүр тэдний толгоо тахихаас өөр тийм бүр утгаа авсан санаа гарч ирж байгаа байхгүй. Хүнийг одоо хүн биш болох гээд байна уу те? Аа. Энд дээр би сая ингээ бод хоёрын яриг ингээ чагнаал за тэгээ сая нөө сүүлийн даваа далаагийн ярьсан бизнесүүдийг ингээд бодоол ингээд эсэж хүний тархинаас гадна дахиад нэг юм тарих та гарч ирчээд байна л да. Тэр нь болохоор нөгөө хиймэл оюун ухааны тарих. Одоо эн чи дахиад нэг тарих яваад байна шүү дээ. Тэгээ надад даваа далаа ярилуу яалаа нэг юм нөгөө компьютерийн тоглоом нөгөө компьютер тоглуулсан чинь одоо нэг жижигхэн тоглоомыг тухайн нөгөө компьютер зааж өгөө тоглуулсан чинь эхлээд бол айгүй муу тоглоод исэн нөгөө компьютер чинь. Тэгээд а дунд чатанда арай ингээд дээрээ дээрцэж нөгөө тэр одоо тэр нөгөө тоглоом тоглолдог тэр компьютерийг бүтээсэн улсууд аа энэ бол ингээ өөр өөргөө апдейт их чадвартай байна гэд. Тэгэд 7 хоногийн дараа ирсэн чи бүр ингээ хүнд дийлдэх аргагүй. Тий, тэгж даваад алаа ярьсан тий. Тэгэхээр энэ нэг ингээ бас нэг хүнний тарихтай адилхан нэг юм бас нэг юм процесс ингээд химэл оюун ухааны юмд ингээ яваад байна. Энэ чухам яг ямар төрлөөр тэр одоо юу одоо бидний аппликейшн ч гэсэн ингээл биднээс илүү хурдан бодоол ингээл биднээс илүү ингээл юу яагаад энэ бас нэг ямар процесс энд яваад байна энийг нэг тайлбарлаач хөө энэ нөө тооцоолыг чадамжл орж ирж байгаа хэл та ааха маш хурдтай за одоо нөгөө нэг маш хурдтай нөгөө үйлдэлүүдийг бүртгэдэг аа ингээд хожих хожигдох гэдэг нөгөө нэг юм за ийм байдалд орвол хожигдно ингүүл хожино гэсэн ингээд нэг мөв хийгээд үзэнгүүд үйлдэлээ бүртгээд хожигдлоо сигнал гарч илээ дараагийн процесс ийм ийм үед ингэж нөх юм бол хожигдно ингээ хадгалагдчихсан ингэж нөх өөрөөр нүүж үзлээ хожигдлоо нөө нэг үйлдэл хадгалагдсаар байгаад сүулдэ нөгөө нэг хожигдож болох бүх байрлалуудаа ингээд төрж их амар олон хожигцсаар бод хүмүүс ч гэсэн тэгдэг штеп ингээ юмн дээр ингээл ийм одоо алцсаар байгаа за ингүүл ингэдэг тэгүүл тэгдэг гэдэгтэй адилхан зөвхөн тэр тоглоомн дээр суулгасан юм нь одоо энэ хожих, хожигдох гэдэг тэр зөвхөн тоглоомын үйлдэлүүдийг одоо магадгүй шатрал дээр бол нөөдлүүдийг нь суулгацсан. А дараагийнх нь хөлбөрүүдийг нь суулгацсан, бүх хөлбөрүүдийг суулгацсан. Тэр нь унаас маш урттай анализ хийгээд бид нар бас бидний анализэх чадамжийг зөвхөн шатар тоглоход одоо анализ хийдэг тэр чадамжтай яг адилхан тэр чадамж нь хэд дахин хурдтайгаар л тэр юунд байна гэсэн үг байхгүй. Нэг нүүчээл хэдэн мянган нүүдлийг тэр хугацаанд тэр одоо робот маш хурдтайгаар ч юм уу хэмэл авихан бодож чадчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд үйлдэлүүдийг бүртээд ингүүл хожиг чинь, ингүүл хожиг чинь, ингүүл хожиг чинь гэл тэгэл ингээл нөгөө нэг юм маш хурдтай бүртгэдэг. Тэгээд нөгөө нэг хүнээс одоо ялгархах юм нь матахгүй, бүр богино хугацааны урт хугацааны ойл хамж гэж юм байхгүй. Ойл хамж нь яг манмыг байдлаараа яг үйлдэл хадгалагдана. Тэрэн дээр маш хурдтайгаар нөгөө нэг дүгнэлт одоо хийх одоо юу гэдэг үлээ анализ хийх чадамжтай дараагийн шийдвэрийг гаргах чадвартай тийм дараагийн шийдвэрийг маш хурдтай гаргах. Гэхдээ юм болгон дээр биш шүү дээ. Тухайн өгөгдсөн өгөгдлийнхаа хүрээнд даалгаврынхаа хүрээнд тийм. Яг тэр алгоритмыг яг ямар зорилготой бичсэн яг тэр хүрээндээ л маш сайн гүйцэх. Тэр хүрээнд л Энэ бол нөгөө нэг натри калий мали хэрэггүй шүү дээ тийм. Аавар тийм хэрэгтэй зүйл байхгүй тийм хаал мол өгөх хэрэггүй зүгээр сайхан тогн залгаад байж. Тэгвэл давчуудаа ингэж ойлгочих юм биш үү? Хүний тарих болохоор memory нөгөө дурсамж а нөгөө одоо юугээрээ одоо хүний тарих болол процесс нь ингэж явдаг юм байна. А компьютерийн тарихны процесс болохоор өгсөн мэдээллийнхэн дагуу хадгалсан тэр мэдээллийнхэн дагуу тарих нь ажилддаг юм байна. Юусе ингээл тавчхандаа ойлгочих хэвээр байна. Мөн үү? Тэг. Одоо тэр хүн тэр AI-ыг бичиж байгаа код бичиж байгаа хүний тэр ямар төрлийн юунд чиглүүлсэн яг ямар одоо хадгалж тий хүрээнээс хальж болохгүй энэ те яг ямар хүрээнд байгаа тэрнийхээ хэмжээнд л байна гэсэн үг. Одоо юу гэдэг шинийг сэтгэдэг хүн шиг одоо хүн шиг хэмжээнд бол арай өрхгүй. А гэхдээ яг тухайн хийх процессыг хүнээс хэд дахин илүү хийж чадна гэсэн үг. Хүн олон тал жимийг хийж чадахгүй. Гэхдээ нэг процессыг хүний маш одоо хүнээс хэд дахин илүү хийж чадна гэсэн үг байхгүй. А дээрэс нь би за Харвардд байхад очиод хамгийн түрүүнд очиж үзээд амар бүр шүүлс гойцсон юм тэд нар яаж ийм вэ гэхээр mini brain буюу тарих үсгэрүүлж хийлээ. Оо зөө зөө. Тарих. Ингээд жижигэн жижигэн тарих ингээд хиймэл орчинд үсгэрүүлсэн. Тэгээд тэд нар ингээд ийм одоо single буюу одоо нэг биш ингээд олон талт ийм цахилгаан үүсэл байгаа буюу ингээд мэдээллүүд ингээд олон талт мэдээлэлд амжих тийм боломжтой байна гэдэг тийм үр дүнэлтэй. Бүр яг лабораторидор нь очиод өсвөрлцөн байгаа жижигэн тархинууд нь ингээд хараад вау. Би бас нэг саяхан штэ нөгөө Facebook, Google дата төв дээр нөгөө өөрөө өөрийгөө self organization буюу өөрийгөө сургаад өөрийгөө зохион байгуулцдаг тийм ботуудыг тавьсан юм байна л да. Одоо ботууд хиймэг. Тэгээд тэр ботуудыг нэг хэдэн сарын турш ингээ хүмүүс мэдээч хэрэг нөгөө юугаа датагаа ажиглаад ингээ хянаа сууж байгаа шүү. Тэгсэн чинь тэр ботууд нь сүултээ өөртөө сайжирч хөгжсөөр байгаа нөгөө хүн ойлгохгүй хэлээр хоорондоо харилцаа тэгсэн гэсэн бүр. Хм. Хоорондоо харилцаа тэг бүр улам бүр ингээд нөгөө анхны анх бол анх бол бидний expectation буюу нөгөө хүлээлт нь өөр байсан байхгүй юу? Ерөнхийдөө бидний яг даалгасан ажлыг яг нэг энэ төвшөнд гүйцэтгэх байх гэсэн чинь тэрийг бүр хэд хэд хэд бүр ахиулаад ажиллаж байхгүй юу? Өөрийгөө бүр дахиж бүр ингээд сайтар мөржүүлээд бүр нэмж авч байгаа мэдээллүүдийг дахин анализийг хуваарлах тий тэрийг нэг зохион байгуул хурдан нэмэгдээд хоорондоо ярилцж байгаа хэлтэн бүр хүнд ойлгох хуулаа зөвхөн өөртөө ойлголцдог. Одоо хүн бол одоо юу гэдгийг Яа одоо үгээр бол одоо яг юм үсгээр бүтсэн би нэг үсгийг нэг бит гэж авч үзвэл чи ядч л нэг одоо хүний үгээс үгээр яг юм дөрвөн үгээр бүтсэн үгээр л ингээ харьцсан шүү дээ. Тэгээ нөхдүүд бол аах бол ингээ яг хүнд ойлгомжтой байхад бол яг тийм үгүүдийн тэмдэгтүүдийг ашиглаж харилцдаг байсан болохгүй дата мата мэдээлэлүүд явуулдаг ус. Тэгээ сүүлдээ бүр тэрийг хүмүүс ч ойлгох болж эхэлж байгаа байхгүй нөхөдөл нь. Тэгээ өөрсдөө апдейт. Яг энэ айгуух Тэ энэ айгүйх болгоомжл дагуулад Facebook бол энийг төр зур зогсоочоод хардсан байгаа гэдэг тийм мэдээлэл гаргасан байгаа. А одоо болохоор энийг бол шууд өргөжлүүлсэн байгаа байхгүй юу? Энийг зогсоох шаардлага болохгүй. Одоо хааштай энэ процесс өрнөцөн. Тэгэхээр одоо энийг ингээд өргөжлүүлээд одоо хараал сууж байгаа. Хаашаа аль хязгаартай. Тэ. Оо яа. Цааш нь явуулсан байгаа байхгүй юу? Хм. Яг тийх хэрэгтэй л. Наадах юм нөгөө юм зөндөө юмнууд байгаа шүү дээ. Бид нэр хамгийн хайдаг юмнууд нь одоо хүн болгоны одоо ингээл би юу хайдгүй би Google руу зүгээр ороход миний хайдаг хэсгүүд хамгийн түрүүнд гараад ирнэ шүү дээ. Тэгэл нөгөө хажуудаа одоо юу гэдэг PS5, PS5 гэл тэнгууд нөгөө мэдээллүүд нь яг тэгэж орж ирээд бидний ярьсан бол хажууд байгаа хүмүүсийн мэдээлэл энэ төр ингээ орж ирдэг чинь эдгээр чинь бүгдээрээ л нөгөө AI буюу neuroscience тулгуурсан бизнес чинь яваад байгаа байхгүй юу? Ботууд шигээ тий. Энд чинь одоо одоо нөө хайлтын нэг энэ ч нэг айд буюу нөө сурчлага дэмжигдэж гарч ирдэг шүү дээ. Тэрийг санал болгох нь бодстой. За энэ эрхэн баяр гэдэг хүн, төвшин баяр гэдэг хүн ерөөсөө яг ийм л мэдээлэл түлхүү хайдаг. Тэгэхээр нөгөө хайлтын эхний илэрчээр гарч ирж байгаа мэдээллүүд нугаас яг эхний пэйж дээрээ зөвхөн бидний үзэж хардаг тийм түлхүү. Айг бол хамаарч болох ч гэдэг юм уу тийм зүйлсийг илүү YouTube ч гэсэн бас гэдэг юм байна. Тэгээ цаана бол ерөөсөө энэ хүн ойлгохын аргагүй хөгжсөн байгаа ботууд л яг тийм. Йоо ямар аим. Бидтэй л одоо юу вэ? Мм. Тэгээ энэ ч одоо нөгөө нэг тодорхойлсон юмнууд байгаа. Одоо яг энэ цаг үед байгаа бид нар энийг сонсохоор айгу амар сонсогдоод байгаа байхгүй тий? А тэнгуү чи одоо ингээ манай хүүхэд мөөгт ч юм уу одоо энэ альфа үеийнхэн чинь нөгөө яг ийм интернетийн технологид анализ хийх чадамжтай ийм үеийнхэн чинь энэ бол нэг тийм амар сонсогдохгүй байхаа тий. Энэ бол жирийн зүйл. Жирийн зүйл. Өдөр болгоно жирийн шагаа. Жирийн. Тэгээ би шал одоо их юу гэхэд тэг балаа зүйл хийчихэд тэгээд хааштай одоо бид нар юу гэдгийг одоо нөгөө бас нэг влог уншижсэн байхгүй бид нар өөрсдөө хоцрогдож байгааг л мэдчихэж байгаа тий одоо манай улсын хөвч тийм үү эдийн засгийн хөвч тийм үү технологи нөө хав гэж а гэхдээ бас нөгөө зам товчлох гэж нэг сайхан арга байна <laughs> за тэр арга нь юу байна вэ гэсэн чинь болч өгвөл ийм нөгөө когнитив шинжилгээ ба тийм тарих судлал энэ юмыг төлхөө хөгжүүлээч ээ. Наачи бол одоо бид нар юу гэдэг би бол одоо иймэрхүү Монгол 3 сая тэгээд бид нар одоо иймэрхүү шин технологиудыг одоо баг шууд муухайгаар хэлэхэд баг бид нар өөрсдөө өөрсдөө баг туршижсэн ч нэг гимгүү гэж би боддог байхгүй юу. Үр дүнд нь хин хожих юм. Одоо дараагийн хувьслын одоо юу гэх хүн одоо хүн биш дараагийн нэг тийм өөр энийг чи одоо юу гэдлээ даа. Human life 3 байл гэдэг шүү дээ. Хүн заавал одоо юу гэдэг ирээдүйд бол ийм технологитой хагас байдлаар ямар нэгэн байдлаар нийлэгч нэ гэдэг тийм prediction-ууд одоо айгүйх гарч ирсэн байхгүй юу. Ийм философи янз бүрийн юмуд ч их байна. Тэгээ нэгэн хэрэг тийм ирээдүй хүлээж л байгаа юм бол яагаад бид нар төрүүлээ тэрийг нь тахируулаа гэдэг их тийшээ наагаад ингээд судлаад <laughs> бид нар юу яаж юу болж ийм те хэр их бөөсдөө бүүст хийж чадчихээ эсвэл одоо өөрсдийнхөө дотоодор амьдралын хэм маяг зохион байгуулалтаа тийм зүйлээрээ одоо энэ тархийг юу яаж бүртгэх юм тэр яаж тэр хязгаарлалт хязгаарлалт одоо үнэхээр атаахад төрүүлсэн зүгээр тэрийг уншингуудаа яаж одоо илүү шиг болох вэ <laughs> яаж бид нар энэ цөөхөлнээ одоо энэ урд хай төрс гэж одоо хүний их далаа технологиор бол зүгээр тэр бас л үлдчихсэн шүү дээ яаж одоо энэ дундаас бид нар цаарч гарч ирэх юм Яагийн туршилтын туулаанд болно олё. Гол юм нь нөгөө Science Park гэдэг юм байгаа юм л да. Бүх чиглэлийн одоо Science Park үүсчиж тэдэр нь хоорондоо бие нэг одоо нэг Science үүсэл тэр чигтээ тухайн улсыг хөгжүүлчих юм ерөөсөй байхгүй штэ. Тэгэхээр Science-аар тодорхой хэмжээний мөнгө зарцуулж ийж тэр нь одоо Science Park бариад нөгөөх нь одоо жинхэнэ тоног төхөөрөм сүүлийн үеийн нөгөө юунууд байдгийн те тэр бүх юмтай нэм science park барьж өгөөд тэгээ тэн дээр нь жинхэнэ ажилуулад тэгжиж ер нь бол хөгжихгүй бол ер нь бол одоо 21-р зуунд чинь science дайн л ер нь одоо бол болох байх гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэр нь бүр яг утгаараа дайн бол биш зүгээр яг science-ийг хийн сайн хөгжүүлж чадсан нь одоо 20-р зуунд чинь цөмийн физик одоо нөгөө сансар суудлын суулыг тэргүүлэх шинжилгээ болоод хамгийн их нөгөө нөгөө мөнгөийг ингээл өгдөгтэй хамгийн сансрыг судлын энтер гэдэг үүс чи одоо генетик болоод сарх судлал болоо явчихлаа ш хамгийн их мөнгө зарцуулдаг энийг хийж чадсан яддаг зэвсэг үйлдвэрлэлээ гэхэд нөгөөдөл нь химэл оюухан зэрэг зэвсгүүд гарч ирдэг ч юм уу тийм бастаа одоо үйл ажиллагааг хөнгөвчүүлдэг дээрэс нь эн чи өөрөө ямар нэгэн resource шаардлагагүй мөртлөөсөө асар хэмжээний мөнгө эргэлдүүлж болдог гэдгийг ойлгоцсон юм байгаа байхгүй тэгэхээр Тэр чинь солонгосчин гэхэд бас хөгжил нь амар муу явж исэн одоо хэдхэн жилийн өмнө Монголд төстэй байсан шүү дээ. Тэгэл Science Park байгуулаад чинь хэдэн тэрбум долларч үлээ Science Park барьж өгөөл нөгөө хүмүүс нь ингээл алдцаал да хамгийн ихнийх нь Samsung-гийн эхлэлчин тэнд Science Park-аас нь гарч эхлэв те. Тэгээд Samsung ч одоо дэлхийд өрсөлдөг брэнд болсон ингээд алж байгаа байхгүй. Тэгмүүд бид нэг яг ийм байдлаар ялгаагүй Science Park-а бид нэр илүү сайн хөгжүүлэх юм бол одоо юу гэдэг бид нэр жоохон шүмжэлтэй бишээр зүгээр нэг жишээ аваад ярьж байгаа шүү. За энэ шүмжилж байгаа юм биш шүү заяа. А тэр нь одоо нефтийн үйлдвэр ингэж барьж ийн гэхээс илүүтэйгээр одоо э, юу төлш ашиглахгүйгээр бензин ашиглахгүйгээр явдаг машинууд цахилгаанаарч тэр ус төрөгчөөр ажилдаг юунууд ч гараад ирлээ шүү дээ. Тэнгүүд бид нэр тийм юу байгуулж яснаас одоо нөгөө нэг мэдээж одоо ингэж шилхооч ингэж пууч ингэ хурдаар явчихлаа шүү дээ тий. Бид нар болохоор доотлон зогсохгүй ч гэсэн ямар хурд хэрэгтэй яваад байгаа байхгүй юу? Гэтэ пуужин өхөл төргөөр харьцуулахад өөр шттэ. Тэгсэн мөртөө бид нар хөгжиж гин гэдэг үгээр хамаа дагалдаг. Гэтэл нөгөө нэг бид нар аль хэдийн одоо юу гэдэг 390 тэрбум 94 тэрбум төгрөгийг хүн аваад идсэн байна л гин нөгөө Монгол одоо 2017 онд чинь 998 тэрбум төгрөгийг гадаадд эмчлүүлсэн хүмүүсийн 5% зардал гэж буцааж өгсөн байна гэж бодох төр бид нар мөнгөгүй ш мөнгөтэй байгаа даа байхгүй юу? Нөгөө мөнгөтэй мөнгөтэй. Тийм, тэгэнгүүтээ ядаж 3% зарцуулчаад ингээд шинжлэх ухааны паркийг нь барьж өгөөд нөгөө хүмүүсээ ажилуулад ингээд эхлэхээр тэрнээс чинь гарч ирэх үр дүн нь ядаж л одоо жишээ нь БЦ вирусын хувьд бид нар амар их мөнгөийг улсаас зараад гаргаж штэ тий. Энэ зүгээр нөгөө нэг сайнстай тулгуурсны жишээн дэр шүү за. БЦ вирусыг ингээд бид нар хүмүүс ингээд одоо байна аа монголчууд. За энээсээ болоод дэлгэний хавдар үүсээд юм илгэний байдлаар хүмүүс үхээд байна аа Тэгэхээр энэ С вирусын эсрэг имийг Монголд оруулж ирээд ингээд одоо Монгол орондоо ер Т вирусын шинжилгээ аваад имийг өнгөө тарааж эхэллээ шүү дээ тийм. Ой мундаг байгаа боловч нөгөө талаас авч үзэх юм бол С вирус өөрөө генетикийнхаа хувьд 68 өөр төрлөөд өгөхгүй юу? Оо тийм үү. Генетикийнхаа хувьд за би тоог нь буруу санджиж магадгүй. Ямар ч байсан тэр хавцаа. Тэнгүүдээ тэр субтип болгондоо эмчилгээ нь өөр өөр байдаг байхгүй юу? Тэр нь нөгөө нэг газар одоо геологийн хувь цагаагаарын хувь өөр өөр байдаг байхгүй юу. Тэгэнгүүт одоо жишээ нь энэтхгийн хувь субтип 1 байдаг юм байна. Тэгэхээр ийм имчилгээ нь энэ илүү дарагдана. Тэр нь субтип 10-даа үйлчлэгээ нөлөөгүй. Тэгэнгүүт бид нар яаж байгаа вэ гэхээр одоо чинь C вирусын эсрэг ингээд үзлээ. Тэгэнгүүтээ вирустэй байна, им өглөө, им үнэтэй амар үнэтэй. Дээрээс нь вирус эсрэг им эсийн дотор орж үйлчилдэг учраас хүнд хортой. За тэгэнгүүт тэрийг ингээд үзэнгүүтээ За С вирус байна. За идэвхжилтэй байна. Тоолно гэж нэг юм байгаа даа. За тэр их яг. За тэгэнгүүтээ уулгалаа. 6 сар уулган. 6 сарын дараа яг уу гэхэлэр энэ хүн байна болсон байна уу? Өмнө үйлчлж чинь үйлчлээгүй байна гэдгийг судлана. Хэвээ үйлчлээгүй байх юм бол имээ солио дахиад 6 сар. Тэр хугацаанд нөгөө хүн санхугаар их хохирно, нөгөө хүн эрүүлэн дээрээ ч хохирж байгаа яг үнийг хэлэхэд. Гэтэл бид нэр энэ субтипээ тодорхойлцохоор монголчуудад ийм С вирус нь байгаа юм байна. Ийм субтип, ийм эмчилгээнд тохирдгийм байна Ингээд аль хэдийн дэлхийн судлаар гаргаад ирсэн ямиг судлаад ингээд хий чинь гэдэг чинь бид нар нөгөө нэг одоо нуухайг нь авах гэж жагаад нүдийн сохлон гэдэгтэй адилхан л юм байхгүй яг сайнстай суйрлаж юма хийхгүй байна л гэсэн чиглэл рүүгээ хэлэх гээд байгаа байхгүй. Бүр юм нарийн төвчөнд очсон байхад Ах судал дээр ч гэсэн ялгаа байхгүй. Бүх шинжилгээ хаан дээр бид нар яг энэ science park гэдэг юм ин байгуулж өгөөд яг уу нөгөө нэг сая нэг шинжилгээний хөгжил 2050 жилөө 9 толгоорт хөгжил мөгжил гэх ингээл механик хөгжүүлэх парк юм байх хэрэгтэй гэх нэг юмнууд байна шүү дээ. Гэхдээ зүгээр одоо сонсол уурлах байх та. Гэхдээ нөгөө андлын өргөө барьж яснаас яг үнэндээ science park-ийн нэг хэсгийг нь оруулж ирэхэд тэн зарцуулсан мөнгөөр тэрийг барихыг зарцуулсан мөнгөөр генетик яйда гэсэн лаборатори байгуулчих мөнгөхгүй юу гэвэл шүү дээ. Тэгэхээр яг ийм л ялгаа байгаад байгаа юм байна. Аа. За тэгээд э, ерөнхийдөө подкаст маань өндөрлөх тийш ан чи бид нар цаг баг э, гарan ярьцсан байна. Тэгээ хоёрхан сэдвийг ингээд задлаад ярихад бол одоо ийм хэмжээний цаг зарцуулж байна. За тэгээд сонссон энэ үртэй сонссон улсууд та бүхэн яг энэ хоёр сэдв дээр үзэл бодлоо илэрхийлээрэ өөр өшөө бидний орхигдуулсан ч юм уу та биднээс илүү их одоо тэр тусмаа сүүлийн үеийн мэдээлэлтэй авах юм бол энэний доор бас яг тэр мэдээлэл бидэнтэй хуваалцаараа бид нар бас мэдэж авъя гэдэг юм хэлмээр байна. За тэгээд яг энэ хоёр сэдвийнхээ үрээнд орхигдуулсан ч гэдэм нь дутуу орхисон зүйл байвал яг сүүлийн хооронд яриад дуусхийг бодчих. Оо амар их байна. <laughs> Яа. Ахаа 3 цаг ирж шүү дээ. Харин би одоо бас төгсгөлийн бас 4 цаг ирж шүү. Тэгэхээр бас <laughs> <laughs> Одоо тэгэл тарих яаж ажиллах талаар гэл ярингууд тэгэл дахиад баахан ярина шүү дээ. Дуусахгүй. Мөрөөдөл гэж юу яагаад үүсгэх те яаж тархиа удирдах уу ядаж хоол тархинд яаж нөлөөлж байгаа нойр тархинд яаж нөлөөлж байгаа эргүүлээд тархины хоолоо яаж зохицуулж байгаа тархин нэрээ яаж зохицуулж нойроо яаж зохицуулж байгаа ингээл хараад ирнэ шүү дээ. Тэгээ мөрөөдөл гэж юу юм тэгээ яаж удирдах юм яаж хичээлээ хийхин тулд ингээд өөрийгөө яаж тархиа яаж удирдах уу яаж нөгөө тархиа хак хийх үү гэдэг амар олон төрлийн юмнууд ингээд яриа л яриа л. За тэгвэл энэ подкастыг цаашаа яг яг энэ сэдвүүрээ дахиад үргэлжлүүлнэ. Тэгээд яг хуу тодорхой хугацаатай юм гэдэг чинь өөрөө тэгээд яг энэ хугацаанда тааруулаад бид нар юмаа болоод базаад ярьж хийх ёстой байгаа. За тэгээд өнөөдөр ингээд дуусгая. Тэгээд яг хуу яг сүүлийн ярьсан яг юм парк бидэнд нэн яаралтай хэрэгтэй байна. Тэгээ та бүхэн сонссон усуудах юм бол бид нар өнөөдөр яг эх орноо те аялал жуулчлалаараа хөгжүүлсэн дээрүү газрын доорх баялагаараа хөгжүүлсэн дээрүү аль эсвэл төрөний нөгөө даваа далайгийн хийснээр 3 сая хүнтэй яг энэ нөгөө израильчууд шиг тархиа ажиллуулж энэ тархин дотор юу болоод байгааг мэдээд энийгээ судалсан яг энэ тал руугаа бид нар өөрсдөө ч хөгжүүлээд эх орноо хөгжүүлсэн дээрүү гэдэг тэр өөрсдийнх үзэл бодлыг хэлээрэ гэдэг болсон. За баярлалаа. За, шинэ тоо өгч бодлоо. За баярлалаа.